අද දවසෙහි පිං ඇති ධර්මදේශනා දායකත්වයේ දක් චින්තා පෙරේරා පින්වත් මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ පින්නතුන් හොඳයි සාදු අද දිනය 2023 වසරේ 4 වෙනි මාසේ 23 වෙනිදා භාවනා වැඩසටහන ශ්‍රද්ධා ගුණ ඇති වාසනාවන්ත පින්වත්නි අපි හැමදාමත් ධර්මය ගැන සාකච්ඡා කරනවා ධර්මය දේශනා කරනවා ධර්මය ශ්‍රවණය කරනවා ධර්මය ගැන කල්පනා කරනවා ඒ තාම අවබෝධය නැත්තේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය මහා සාගරය වගේ හරි ගැඹුරු විශ්වය වගේ හරීම පැතුරුණු පුළුල් ධර්මයක් වන නිසා එනිසා ඒ අවබෝධය ළඟා කර ගැනීම සඳහා සුළු පියවරක් හැටියට හෝ අපි ධර්ම මාර්ගය හදාරනවා නම් ඉගෙන ගන්නවා නම් ඒක ගොඩාක් වටිනවා. දැන් වසර කීපයක් ගෙවිලා ගිහිල්ලා ඇති. ඒ වසර කීපයේදී Tamanට ලැබිච්ච සුබ සංවර්ධනය එහෙම නැත්නම් අසුබ සංවර්ධනයක් තියනවාද? ගොඩාක් කල්පනා කරලා බලන්න ඕන. කඩා වැටිච්ච තැන් තියනවාද? ගොඩනැගිච්ච තැන් තියෙනවද ඒවයින් තමන් ගන්න ඕන ආදර්ශ මොනවද කියලා බලන්න ඕන ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් කරද්දී පින්නතුනේ මාර බලවේග ගොඩාක් ඇති වෙනවා ධර්මයේ කියන අයට මාර්ග මාර බලවේග ඇති වෙනවා ධර්මයේ අහන අයට පින්නතුනේ සිත හරස් කරනවා මාර බලවේග ඇති කරනවා ධර්මයේ ගැන සැක ඇති කරනවා ගුරුවරයා කෙරෙහි සැක ඇති කරනවා. එපාවීම් ඇති වෙනවා. ඒ වගේ තව මාරාවේශයන් සිද්ධ වෙලා තමන්ගේ ඔළුවට නොයෙකුත් විසබීජ වැටෙනවා දානවා පිනතුනේ. පිනතුනේ මේ ලෝකේ තියෙන උසම කන්ද හැටියට සලකන්නේ එවරස් කන්ද. ලෝක ජනගහනයත් එක්ක බැලුවාම එවරස් කන්ද තරණය කරන්නේ කී දෙනාද කියලා කල්පනා කරන්න. එවරස් කන්ද මුදුනට යන්නේ. ඊටාම සුළු පිරිසක් නේද? ඊටාම සුළු පිරිසක් තමයි මේ එවරස් කන්ද මුදුනට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඊටාම සුළු පිරිසක්. පෑදෙලීනේ ඒ වගේ තමයි පින්නතුනේ මේ ධර්මයේ කෙලවරටම යන්නේ තාම සුළු පිරිසක්. මොකද ලෝකේ තියෙන ඉහළම කන්ද, ඉහළම දැනුම, ඉහළම අවබෝධයේ තියෙන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ. ඉතින් අපි කාටත් එතෙන්ට යන්න අපි උත්සාහ කරනවා කියලා අපි කල්පනා කරන්න ඕන, අදිෂ්ඨාන කරනවා කියලා. උත්සාහ කරන්න ඕන ඉවරස් කන්ද මුදුනට ගිහිල්ලා කවුරු හරි බැහැලා ආවොත් අපිට යන්න බැරි නම් අපි ඌට ඉරිසියා කරන්න ඕන. තේරුණා නේද? අපිට යන්න බෑනේ. ඒක නිසා කවුරු හරි ගිහිල්ලා ආවයි කියලා ආරංචියක් හම්බුනොත් අපි වට වෙලා ඌට බොරු ඕක ගියේ නෑ මකට ගිහිල්ලා ආවේ කියලා හරි කියන්න ඕන. මොකද අපිට යන්න බැරි නිසා. එහෙම එහෙම හරි කියන්න ඕන. ඒක තමයි අපේ ජාතික සම්ප්‍රදාය. ඒක නැති කරගන්න එපා සංස්කෘතික සම්ප්‍රදායවල නැති කරගන්නත් එපා වෙනතුනේ. ඉතින් ගොඩාක් දෙනෙක් එවරස්කන්ධ මෙහෙම බලලා ආයි හැරිලා එනවා. අපි ඔක්කොම එහෙමයි. අපි කවුරුත් ගිහිල්ලා නැහැ. මම නම් හැබෑටම ඕම එවරස් කඳ දැකලත් නැහැ. ඒ වගේ කඳු දැකලා තියෙනවා. නමුත් හරියට මේ එවරස් කඳ කියන එක දැකෙත් නැහැ. ඔයත් ඔත් දැකලා නැතුව ඇති නේද ළඟට ගිහිල්ලා. අපි ටීවී එකෙන් දැකලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම බලලා එක්ක ටීවී එකකින් බලලා ටීවී එකකින් බලනවා කියන්නේ නිකන් බන කතාවක් අහලා නිවන ගැන හිතේ මවාගන්නේ. අන්න ඒක ඉතින් ටීවී එකෙන් බැලුවා වගේ. අඩුම තරමේ ටිකක් භාවනාවක් කළා ඒ පිළිබඳව යම් අත්දැකීමක් ඇති වුණොත් අපිට කියන්න පුළුවන් එවරස්ට් කන්ද පාමුලට ගිහිල්ලා නිකන් කන්ද දැක්කා. කන්ද දැක්කා. කන්ද දැක්කට පස්සේ කට්ටිය හිතන නිවන් දැක්කා කියලා. කන්ද දැක්කහම එවරස්ට් කන්ද දැක්කා කියන්නේ නිවන් දැක්ක නෙමෙයි. ඒ කන්ද දැක්කට පස්සේ කන්ද මුදුනට නගින්න ඕන. අන්න නැග්ගගෙනා තමයි ඒ කන්ද ජයගත්ත කෙනා බවට පත් වෙන්නේ. ඉතින් ගොඩාක් අය නිර්වාණයේ ස්වરૂප ටිකක් ඉගෙන ගත්තට පස්සේ නිරෝධ ලක්ෂණ ටිකක් ඉගෙන ගත්තට පස්සේ එයා කියනවා නිවන් දැක්කා කියලා. කන්ද දැක්කා. කන්ද දැක්කට ඇති වැඩක් නැහැ. ඒකේ තියෙන දුෂ්කරභාවය, ඒකේ තියෙන ස්වභාව ධර්මය, ඒකේ තියෙන චමත්කාරය දකින්න නම් ඒ කන්ද තරණය කරන්න ඕන. ඒක අමාරු කාර්යයක්. ලෞතර බුදුරුවේ තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තියෙන සාරා සංඝේ කල්පලක්ෂයක් පාරමී පුරලා. අග්‍රස්සාාවක උත්තමයෝ තව කල්ප ලක්ෂ ගණන් පාරමී පුරලා. මේ සසර ස්වභාවයෙන් අපි හැදෙනවා හැදිල මේ සංසාරෙම සැරි සරලා අපිටම මේ සංසාරයෙන් ඉක්මෙන්න කවදකර හිතෙනවා. ඉති ඉක්මනින් ඉක්මවන්න ඕනත් නෑ. ඇති වෙනකන් සැරිසරන්නත් ඕන. අයි බලන්න හම්බෙන්නේ නිවන් දැකලා ගියාමනේ. ඔව්. ආයි බලන්න හම්බ වෙන්නෙත් නැහැ. නිසා අපි මේ කවුරුවක බලහත්කාරයෙන් මෙතනින් පස්සේ නිවන දැන් ওই පේන්නේ දේශපාලඥයෝ ප්‍රතිවාදී දේශපාලකයන්ට කියන්නේ නිවන් සුවත් වේවා කියලා. ඒකට කියන්නේ ඕක ආයි උපදින්න එපා. <laughs> එතකොට හොඳයිලු. මේ කියන්නේ දෙස්තීමක් හැටියට තමයි <laughs> නිවන් සුව ලැබේවා කියලා කියන්නේ. දෙස් තැබීමක්. හා ඉතින් පෙන්නතුනේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය මානසික සුවතාවය ඇති කරගන්න, කායික සුවතාවය ඇති කරගන්න, ගැටලු අඩු කරන්න සමාජයේ දේශනා කරපු ධර්මයක් අපේ සිත් තුළ ඇති වෙන ගැටලු පීඩා ඇති කරගන්න. නමුත් දැන් මේ ධර්මයේ නිසා තමයි වැඩිපුරම ගැටලු තියෙන්නේ. නේද? ධර්මයේ ධර්මයේ ඇතුළේ තියෙන ධර්ම කෝලහාලේ ඊට වඩා වැඩියි. දැන් හරි ධර්මයේ මොකද්ද කියලා හොයාගන්න කෝලහලයක් තියෙනවා. ඒ ධර්මයේ ඇතුලේ ඊළඟට මතවාද කෝලහල තියෙනවා. මේ තමයි පුතඥන සිතේ ස්වභාවය පින්නතුනේ. ඒක බුද්ධ කාලෙත් එහෙමයි. දැනුත් එහෙමයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ බාධා නැතුව ගැටලු නැතුව ප්‍රශ්න නැතුව ධර්මයේ දේශනා කරපු කෙනෙක් නෙමෙයි. යන යන පැත්තේ ගල් මුල් වලින් පහර දෙනවා. හරෙන් නින්දා පහස කරනවා. හරෙන් දේවදත්ත ගල් පෙරලනවා. එයා හැමදාම කුමන්ත්‍රණ කරනවා. පින්නතුන් දන්නවද දේවදත්ත? බුදුහාමුදුරුව වඩින්නේ කොහාටද කියලා හොයාගෙන ඉන්න කියලා ගෝලයෙක් යවනවා. පන්සලට. බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නේ යම් තැනකද එතෙන්ට යවනවා. යවල හොයාගන්නවලු බුදුහාමුදුරුව හෙට දවසේ කොහාටද වඩින්නේ කියලා. හිමින් සැරේ. CID එකෙන් හොයාගෙන මොකද්ද කරන්නේ? දේවදත්ත යනවා ඊට කලින්. ගිහිල්ලා කියනවා මෙන්න මෙහෙම කෙනෙක් එනවා අහන්නම් එපා බන මුලා වෙනවා. ඈ විනාශ වෙනවා. ගැහණු අයට මතක් කරනවා ඔයාගේ මිනිහා යවන්න එපා බන අහන්න. මෙහෙම මැජික් කාරයෙක් එනවා. එයා ළඟ වසී කරගන්න කෙමනයක් තියෙනවා. ඔයාගේ පිරිමිය මහාන කරන්න අරයියි කෙලින්ම යවන්න නම් එපා කියකේ ගියක් ගියක් ගානේ ගෝලියෝ ධම්මල කිය කිය යනවා. ඉතින් පිළිතුරේ අපිටත් තියෙන්නේ එහෙම තමයි. අපෙත් බන අහන්න එපා කියලා කට්ටිය ඉන්නවනේ. ඒ අත්දැකීමම තමයි එතකොට අපිට මතක් වෙන්නේ. ඒ තමයි පිළිතුරේ මාර ආවේශ. පුතජන සිතකට හරි ලේසි මාරයට එන්න. ඇවිල්ලා එයා වෙලා ගන්නවා. වෙලාගෙන ඒ දේ කරනවා. කළ කාලයක් ගිහිල්ලා කියනවා අනේ මම දේ දේ කළේ කියලා එයාම කල්පනා කරනවා. ඒ ඒ නපුරු දේ කළේ ඒ අධර්මිෂ්ඨ දේ කළේ මමද කියලා එයාම කල්පනා කරන කාලයක් ගිහිල්ලා. මොකද හේතුව එයා දන්නේ ඒ මායя තමයි ඇතුල් වෙලා එයාව මෙහෙවන්නේ. එහෙම දේවල් තියෙනවා පින්නතුනේ. ඒක තමයි ස්වභාවය. ස්වභාව ධර්මයේ ලෝකේ හැටි. ඉතින් මෙන්න මෙහිම මාර බලවේග ශාල ප්‍රමාණයක් මැද තමයි අපි සෑම සිළු දෙනාම ධර්මය අහන්නේ ධර්මයේ ප්‍රගුණ කරන්න කියලා හොඳට සිහි එලව ගන්න ඕන. ඇයි සිහිය එලවගන්නේ? තමන්ගේ හිතටත් ඒ වගේ ආවේග ඇති වෙනකොට දැන් මටත් ඒ ඒ කාලෙදී මේ ධර්මයේ මොකද්ද කියලා තේරෙන්නේ නැති නිසා පබ්‍රංශයක් නිසා මට ඇත්තටම හිතෙනවා මේ බණ කියන ඔක්කොම ටික මේ ධර්ම විකෘති කරනවා කියලා නැති කරලා දාන්න ඕන කියලා. නමුත් එහෙම සිත් පහළ වෙනවා මායාගේ විසින්. නමුත් ප්‍රඥාවෙන් ඒ සිත දකිනවා. ඇයි මං එහෙම කරන්නේ? ඒ මිනිස්සයා යම් දර්ශනයක් නේ කියන්නේ කාටවත් පිරිවිඩ පීඩාවක් නැහැ නේ, හිරිහැරයක් නැහැ නේ. දර්ශනයක් නේ කියන්නේ ඇයි මං එහෙම කරන්නේ කියලා ਵਿਚාරයක් දෙන්න ඕන. අපේ හිතට දෙයක් පහළ වුණයි කියලා ඒ දේ කරන්න හොඳ නැහැ. අපි ඒක පිළිබඳව ਵਿਚාරයක් දෙන්න ඕන. අපේ හිතට පහළ වෙන හැමදේම අපි කරන්න ඕනේ නෑ. හිතට පහළ වෙන හැමදේම මේ මට පහළ වෙච්ච මගේ සිතුවිල්ල කියලා අල්ලගන්න එපා. ඔය පහළ වෙන සිතුවිලි සියලුම දේවල් විද්‍යාත්මකද? යථාර්ථවාදීද? හරිද? නෑනේ. අකුසල සිත් පහළ වෙනවා. මේ අකුසල ධම්මා මේ කුසල ධම්මා කියලා තෝරගන්න ඕන. අන්න ඒක නිසා බුදුහාමුදුරු කියන මුරකාරයෙක් වගේ සිත ළඟ ඉන්න. කවුද ඉන්නේ? ප්‍රඥාව. දැකලා තියෙනව නේද? මුර කපළු තියෙනවනේ. හමුදාව එහෙම දාලා නේද? ඒ තැන්වල හමුදා නිලධාරීන් ඉන්න මුර කපොල්ලක. එයාගේ වගකීම මොකද්ද? මේ යන්නේ අවශ්‍ය කෙනෙක්ද අනවශ්‍ය කෙනෙක්ද? පාස් එකක් තියෙන කෙනෙක්ද නැති කෙනෙක්ද? හොරෙක්ද හතුරෙක්ද? ආදි වශයෙන් බලනවනේ. එහෙම බලලා එයා ලොකු විනිශ්චයකටපත් කරලා එයාගේ ID එක බලලා මුණ බලලා වාහනේ බලලා චෙක් කරලා පරිස්සම්නම් යන්න කියනවා බැරි නම් ඔයාට අවසර දෙන්න බෑ කියලා ආයි හරවල යනවා. අන්න ඕකයි. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ කියපු ඒ කාරණේ මනස සම්බන්ධයෙන් කියපු කාරණේ අපි නමුත් තේරුම් අරගෙන තියෙන්නේ නිකන් හුලං වලට විතරයි ඒකනේ. නිකන් හුලන් දිහා බලාගෙන ඉන්න හුස්ම දිහා බලාගෙන ඉන්න මුරකාරයෙක් වගේ එළියට යනවා ඇතුළට යනවා නෑ. මෙන්න මේ අකුසල ධම්මා අකුසල ධම්මා එකටත් මේක සම්බන්ධයි. නායටත් එක තියාගන්න කමන්නේ හුලං වලටත්. හැබැයි හුලං ඇතුළට ගියයි පහළට ගියා පස්සේ යන්නේ හුලං වැරද්දක් කරන්නේ නැහැ. වැරදි හුලඟක් ආවයි කියලා නතර කරන්නේ අපි මෙතන <laughs> නතර කරන්නත් යනවා. හැබැයි මෙන්න මේක බලාගෙන හිටියොත් ඔබට පුළුවන් ඔබේ හිතට ඇතුල් වෙන අකුසල සිත් මකා ගන්න. අකුසල සිත් ආපහු හරවල යන්න පුළුවන්. හැබැයි සම්පූර්ණ ටෝටලි මේක වහලා දාන්නත් බෑ. ඇයි? කුසල ධම්මා ඇති වෙන්න ඕන. මෙතනින් ආවොත් ධර්මයේ කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාව, ධර්මයේ කෙරෙහි වීරිය, ධර්මයේ කෙරෙහි ප්‍රඥාව වගේ දේවල් පැමිණියොත් ඒවට ඉඩ දෙන්නත් ඕන. තේරුණා නේද? ඒ වගේම අකුසල ධම්මාවොත් හරවල යවන. අන්න ඒක නිසා තමයි හොඳ සවිඥානක පුහුණුවක් ලැබපු අවබෝධයක් තියෙන, ਵਿਚාරශීලී බුද්ධියක් තියෙන, දැනුමක් තියෙන නිලධාරියෙක් ඔබ ළඟත් ඉන්නවද? ඒ තමයි ප්‍රඥාව. ප්‍රඥාව කියන්නේ න්‍යායාත්මකව යාට බැලීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් මුරකාරය මොකද්ද කරන්නේ? එන කෙනාව න්‍යායාත්මකව බලනවා. පරීක්ෂා කරනවා. එහෙම බලනවා. ඒත් ඒ තුල රැවටීම් සිද්ධ වෙන්නට පුළුවන්. රැවටීම් සිද්ධ වෙන්නට පුළුවන්. ඒත් ඒ තුළ රැවටීම් සිද්ධ වෙන්නට පුළුවන්. අන්න ඒවට කියනවා වංචනික ධර්ම සිදු වෙන. ඕන තරම් මුර කපළු නීති විරෝධී දේවල් අරගෙන පාස් වෙලා යන්නේ අන්න ඒකයි. හැබැයි සිත පිළිබඳව සිහියෙන් අවදියෙන් සිටින්නට ඕන. එහෙමනම් අන්න ඒ වගේ අපි මේ මොහොත ටික වෙලාවක් භාවනාත්මකව සිහියෙන් ඉඳිමු අපේ සිත පිළිබඳව මුරකාරයෙක් මෙන්. හොඳයි සාදු. පින්නතුනේ භාවනාත්මක සැලකිල්ල එක මොහොතක විතරක් නෙමේ පින්නතුනේ අපේ ජීවත් වෙන හැරගෙන කල්පනා කරන ජීවත් වෙන හැම මොහොතකම තියෙන්න ඕන. නිදාගත් නින්දට ගියාට පස්සේ ඕන්නේ නැහැ. නින්දට ගියාට පස්සේ භාවනා කරන්න බෑනේ නේ. කාට කාටවත් භාවනා කරන්න බෑ නින්දර ගියාට පස්සේ හැබැයි හොඳම භාවනාව ඔටෝමැටිකලි ස්වභාවිකව සිද්ධ වෙන්නේ එතන. පැහැදිලිද? බලන්න තමන් පිළිබඳව හදාගත්ත ආකෘති නෑ. නිදාගත්තට පස්සේ නෑ. නිදාවේදී නෑ. තමන් ගැහණියෙක්ද පිරිමියෙක්ද දන්නේ නෑ. තමන් බාලද මහලුද දන්නේ නෑ. තමන් ලංකාවේද පිටරටකද ඉන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. තේරුණා නේද? දන්නවද? ඒව දන්නේ නැනේ. නිදාගත්තට පස්සේ තද නින්දෙදි ඒකක් හදන්නේ. ඒව දන්නේ ඔක්කොම අවදි වුණාට පස්සේ. අන්නේ තද නින්දෙදි තියෙන දෘෂ්ටි නැති බව ඇස් අරගෙන තියෙනවා නම් ඒ නින්දදි ලබන සුවය ඔබට ඇවිදිද්දිත් තියෙනවා. මොකද්ද එතන තියෙන ප්‍රධාන ලක්ෂණය දෘෂ්ටි නැති බව තද නින්දේ. තිබුණද? මොකවත් නැහැ. තමන්ට ළමයි කී දෙනෙක් ඉන්නවද? තමන් ගැහණියෙක්ද පිරිමියෙක්ද? තමන් බාල කෙනෙක්ද මහලු කෙනෙක්ද වයසක කෙනෙක්ද රෝගියෙක්ද? ඒ මුකුත් දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ප්‍රශ්න ගොඩාක් තියෙන අය වැඩි නිින්දට කැමතිත් ඒකයි. ඇයි එතෙන්ට ගියාම කොවත් ප්‍රශ්න මේ ඇහැ ඇරිලා අවදි වුණාට පස්සේ තමයි මේ ඔක්කෝම ප්‍රශ්න. අන්න ඒ තද නිින්දෙදි ඇයි අපිට ඒ සියල්ල අයිමි වෙන්නේ? ජීවත් වෙලා ඉද්දි ඇයි අපිට ඒ සියල්ල ලැබෙන්නේ? දැන් විදර්ශනා කරලා උත්තරේ ගන්න. අපි සවිඥානක වෙනවා. අත්ත සම්භූතා වෙනවා. මොකද්ද මේ අත්ත සම්භූතා වෙනවා කියන්නේ? අපි හදාගත්ත ලෝකයකට අපි එනවා. අවදි වෙනවා කියන්නේ ඒක. හැබැයි අපි හිතන මේක තමයි අපේ සජීවී ලෝකය කියලා. නමුත් ධර්මානුකූල බැලුවහම අපි මේ ඇවිදලා මේ hina වෙලා මේ කතා කරන ජීවිතේ මේ පවතින කාලේ තමයි ඇත්තටම හීනේ දකින්නේ. හැබැයි අපි ඒක හීනේදි කවුද අනේ ඒක හීනයක් කියලා දන්නේ? හීනයක් කියලා කියන්නේ ඒක අපි හීනයක් කියලා නොදන්නා තාක්කල්. එතකන් තමයි ඒක හීනේ බවට පත් වෙන්නේ. ඒ වගේ මේ සමාජයේම ඇත්තක් කියලා මේ අත්දකින දේ හීනයක් කියලා දකින එක තමයි ධර්ම අවබෝධය කියලා කියන්නේ. ඇත්තක් කියලා මේ ජීවත් වෙන ජීවිතේ හීනයක් කියලා දකින එක තමයි ධර්ම අවබෝධය කියන්නේ. ඒකත් ධර්ම අවබෝධයේ එක කොටසක්. ධර්ම අවබෝධයේ උනායි කියන වචනේ පාවිච්චි කරගමන් හිතන්න බෑ යා පරිපූර්ණයි කෙලපැමිනියා කියලා. ඒක හිමාල පර්වතයෙන් ගල් ගැටයක් අහුල ගත්තා වගේ එකක්. කමන්නේ ඒ වගේ කොහොම හරි ඒක ධර්ම අවබෝධයක්. මේක හීනයක් කියලා දන්නවා දැක ගන්නවා. දැනට හරි තේරෙනවද මේ බණ අහන්නේ හීනෙන් කියලා? මේ බණ ධර්ම කියන්නේ හීනෙන් ධර්මය අහන්නේ හීනෙන් කියලා හිතන්නකෝ. අපිට ඇත්තක් කියලා දැනෙන එක තමයි වරද. මේක හීනයක් කියලා දැනනවා නම් අපිට එතෙන්දී අපේ තුල අතහැරීමක් සිද්ධ වෙනවා මේ හැම දේ තුලම. සිහින කියලා දැක දැනගත්ත ගමන්ම අතහැරීමක් සිද්ධ වෙනවා. මේක හීනයක් කියලා දකිනකොටම පින්නතුනි සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චා. අන්න සියලු සංස්කාරයෝ අනිත්‍යයි කියන එකත් එතන ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අනිත්‍ය කියලා කියන්නේ පින්නතුනි දැනෙන දෙයක්. දැන් සීතල කියන්නේ දැනුමක් නෙමෙයිනේ දැනෙන දෙයක්. දැනුමට හිතලා ගන්න බෑනේ. දැනුමට ගත්තයි කියලා හීතල දැනෙන්නෙත් නැහනේ. එහෙනම් අපිට AC off කරලා රස්නේ ඉන්න පුළුවන් <laughs> හීතලයි කියන දැනුම අවදි කරගෙන. බෑනේ. ඒක දැනෙන දෙයක්. ඒ වගේම අනිත්‍ය කියන්නේ දැනුම තිබුණට වැඩක් නැති දැනෙන්න ඕන දෙයක් අනිත්‍යය. මේක හීනයක් කියලා දකින තැනම පින්නතුනේ අනිත්‍ය දකින්නේ. සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චා. පින්නතුනේ සමහර වචන අපේ ඔළුවේ තියෙන්නේ හරි අපූරු අපූරු විදියට. සමහර එක එක වචනවලට අපි දීලා තියෙන එක එක අගයන්. නේ? සමහර වචන ධනාත්මකාගයක් සමහර වචන වලට ඍණාත්මකාගයක් ලබා දීලා. ඒ හැම එකම යම් යම් බර ඔබවල හදලා තියෙන්නේ. දැන් බලන්න අපිට මැඩම් සර් ලොකු මාත්‍යා කියලා කිව්වහම නිකන් හරි දැනෙනවා හොඳයි. ඊට පස්සේ තව පැත්ත තව වචන මචං අඩෝ තෝ ඵලයන් වරෙන් කහපන් බීපන් වාඩිවයන් ඵලයන් සීට් කිව්වහමත් එක විදියක් දැනෙන්නේ <laughs> ඈ වඩින්න වළඳන්න කන්න කාපන් අනුභව කරන්න ඊට පස්සේ මැරුණත් ගරු නම්බු දෙනවා අබහ ප්‍රාප්ත වුණා කාලක්‍රියා කළා තමනුත් පරලෝ සැපත් වුණා අපවත් වුණා තමනොහර තියෙනවා ජනාධිපතිවරු අය කොහොම නැතින්නේ කාලක්‍රියා කරනවද ඒගොල්ලෝ ඈ ස්වර්ගස්ත වුණා ඈ දිවංගත වුණා ඕ දිවංගත වුණා ඒගොල්ලෝ දිවංගත වෙනවා මැරෙන්නේ නැහැ බලන්න මලත් විවිධ <laughs> ගරු නම්බු තියනවා නේ. වචනවලට මේ ඔක්කොම ධ්වනි නමුත් ඒවට දීපු බරනේ ඒ වචනවලට තියෙන හරියට අර කිලෝ 1 2 3 4 100 පඩි වගේනේ. මේ වචනේ ග්‍රෑම් 100යි බර. අපි ටිකක් ලොකු එකක් දාමු මේකට දිවංගත වුණා. බොරල්ලේ කනත්තේ වල දැම්මොත් එක ගෞරවයක් තියෙන්නේ. නිදහස් චතුරස්සේ තියලා ගෙනිච්චොත් ඉහළම ගෞරවය තියෙන නේ. ඕ ඒක රාජ්‍ය ගෞරවය නිදහස්. සතුරස්සේ තීලගෙන ඉච්චොත් එහෙම. ජාතික කොඩිය පෙට්ටියට උඩින් දැම්මොත් ඕ ඒක ගෞරවයක් තියෙනවා. සබ්බේ පුතජන උම්මත්තකා කියලා කියන්නේ ඔය එකයි බුදුවරු. තේරෙනා නේද? පිස්සු නෙමෙයිද? පිස්සු රැළ මේ පිස්සු රැළ මුළු ලෝකෙම විනාශ කරනවා. මුළු ලෝකෙම විනාශ කරනවා පිස්සු බල්ලෝ ටික. මිනිස්සු පිස්සු බල්ලෝ වෙලා. මිනිස්සු ළඟ තියෙන තියෙන්න ඕන ගුණාංග සත්තු ළඟ තියෙනවා. සත්තු ළඟ තියෙන්න ඕන ගුණාංග දැන් මිනිස්සු ළඟ තියෙනවා. එනිසා පුළු පුළුවන් විදියට වනගත වෙලා හරි නිහඬව හරි තම තමන්ගේ හිත් හදාගන්න ලෝකේ හදන්න යන්න එපා. මේක මම මටත් කියාගන්න දෙයක් ඔබ ඔබටත් කියාගන්න ලෝකේ හදන්න යන්න එපා. හැදෙන්න ඕමනා කෙනෙකුට හැදෙන්න උදව්වක් කරන්න ලෝකේ හදන්න යන්න බෑ. ලෝකේ හඹාගෙන යන්නේ වෙන දෙයක් වෙන දෙයක් හොයාගෙන යන මිනිස්සෙකුට මේ භාණ්ඩය අලවි කරන්න බෑ. දැන් මම හිතමුකෝ මල් ළඟ තියෙන්නේ රත්රන් කරඩුවක් කියලා වෙන මනුස්සෙක් හොයාගෙන යනවා ඇඳුම් පැළඳුම්. මට මේ රත්තරන් කරඩු අලවි කරන්න බෑ යාට. වෙන කෙනෙක් හොයාගෙන යනවා වාහනයට ටයර් එකක්. මට අඬ ගහලා රත්තරන් කරඩුවක් තියනවා අරයි යනවා කියන්න පුළුවන්ද? බෑ. තාය කෙනෙක් හොයාගෙන යනවා එලෝලු මාළු පිණි. මේ එලෝලු මාළු පිණි වැඩක් නැහැ. මේ රත්තරන් කරඩුවක් තියනවා මේක අරන් යන්න. නෑ මං හොයාගෙන යන්නේ වෙලෝලු මාළු පිණි. අන්න ඒ වගේ අපිට පින්නතුනි මේ රන් කරඬුව මේ රත්නය බුද්ධ රත්නය ධර්ම රත්නය ගන්න කෙනෙක් නෑ. පෞගේ දාසේ හොඳට ධර්මය ගැන කල්පනා කර කර ඉන්නකොට මට පහළ වෙච්ච දෙයක් තමයි මාත් ජෙම් බිස්නස් කරනවා නේද කියලා. ධර්ම රත්නේනේ නේ ධර්ම රත්නය ජෙම් ට්‍රිපල් ජෙම් ධර්ම රත්නය ජෙම් එනිසා මැණික් අපි එකතු කරන්නේ මැණික් එකතු කරගන්නවා තමන්ගේ ජීවිතයේ සෝපේස අනේ අහන කෙනෙක් අහන්න නොහාන කෙනෙක් නොහන්න අහන්න එපයි කියලා පුළුවන් නම් කට්ටිය දනවන්න. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ දේ අහනවනේ අහන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්. ඇහෙන කෙනෙකුට ඇහෙන නොහැනෙන නොහැන නොහැන කෙනෙකුට නොහැෙන්න දේශනා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම දන්න දේ, මට දැනෙන දේ, මා හැඟිපමණ මට ගෝචර වෙන අන්දමින් ඒක වෙනත් හැඩයක ඉඳන් බැලුවාම ඒක වෙනත් හැඩයකට පේන්න පුළුවන්. තවත් හැඩයකට බැලුවාම තවත් හැඩයකට පේන්න පුළුවන්. නමුත් කරන්න දෙයක් නෑ මට විශේෂ වෙන පරිදි. සමහරලාට හරි වෙන්නත් පුළුවන් වැරදි වෙන්නත් පුළුවන්. කෙනෙකුට ඒක හරි යන්නත් පුළුවන් වැරදි වෙන්නත් පුළුවන්. එකම ඖෂධයක් හැමෝටම ගැලපෙන්නේ. ඒක ලෝකේ හැටි. සමහර කට්ටියට සමහර ඖෂධ ඇලර්ජි වෙනවා. නමුත් ඒක ඖෂධයේ දෝෂයක් කියලා දාන්නේ වෛද්‍යවරු ඒක පුජ්‍යලයාගේ තියෙන වෙන දෝෂයක් කියලා දාන්නේ. ඒ කියන්නේ ඖෂධයේ දෝෂයක් නිසා නෙමෙයි ඔය ආගේ තියෙන ශාරීරික දෝෂය නිසා මේක ගැලපෙන්නේ නැහැ කියනවා. ඒකයි ඉතින් ඒ වගේ පිනතුනි ධර්මයක් සමහර අයට ඇලර්ජි වෙනවා. ගුණාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඇත්ත කතාවක් ඒක. ඒක ධර්මයේ දෝෂයක් නෙමෙයි ඒක තමන්ගේ දෝෂයක් වෙන්න පුළුවන්. අන්නාසි ගෙඩියක් වුණත් කොච්චර රස කෑමක් වුණත් හැමෝටම ඒක හොඳ වෙන්නේ සමහර අයට ඇලර්ජි වෙනවා. තක්කාලි වගේ හොඳ පළතුරක් ආහාරයක් ව්‍යංජනයක් වුණත් සමහර අයට ඒක හරියන්නේ නැහැ. ඉතින් ධර්මයේ හැමෝටම හරියනවද? ධර්මයත් හැමෝටම හරියන්නේ නැහැ. ඒ වගේ හරියන්නේ නැහැ. කිරිපැණි කොච්චර රස වුණත් සමහර අයට ඊටාම අප්‍රසන්න අප්‍රිය දෙයක්. දූරියම් මොන තරම් රස වුණත් සුවඳ වුණත් සමහර අයට ඊටාම ගඳක් සහ අප්‍රියාවක් තියෙන ආහාරයක් වෙනවා. ඉතින් මේක තමයි ලෝකය. ඈ දැන් මෙහි පණුවෙක් කෑම එකේ ඉන්නවා දැක්කහම පත්තරෙත් දානවා මේ උස්සලක් දානවා පණුවෙක් හිටියා කියලා ගෑ ගහනවා නමුත් පණුව සල්ලි දීලා අරන් කනවා චීනේ ඈ පණුව අම්මෝ පොලිමේ ඉඳලා ශාල ගානක් ගෙවල පණුව දීසියක් අරන් කනවා මෙහි පණුවෙක් හිටියහම වමනේ දාන්න හදනවා ඉතින් ඒක තමයි ලෝකේ හැටි ඒක තමයි ලෝකේ හැටි නානත්ත කාය නානත්ත සංඥා මම වාගත්ත ලෝකේ හැටි ඉතින් ධර්මය ගැන හිතන්න දෙයක් නැහැ. තේරුම් ගන්න දෙයක් නැහැ. හිත සංසුන් කරගන්න. සාමකාමී කරගන්න. සිල්වත් කරගන්න. සමාධිගත කරගන්න. ඔබ නතර වෙන්න මම නතර වෙලා සිටින්නේ. ඔබ නතර වෙන්න මම නතර වෙලා සිටින්නේ. ඒ බුදු වදන බුදු හාමුදුරුව මටම කියනවා කියලා හිතන්න. හොඳයි. පිනතුනේ අහන්න තියෙන්නේ ඔබ සතුටින්ද කියලා තමයි. නිරන්තරයෙන්ම අහන්න තියෙන සතුටින්ද කියලා. මේ වචනේ නිරන්තරයෙන්ම අහපු ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් හැටියට සාහිණාන්සේ නමක් හිටියා කෝට්ටේ දේවානන්ද හාමුදුරුව කියලා සාහිණාන්සේ නමක් හිටියා උන්වහන්සේත් සෑහෙන ආධ්‍යාත්මය පිළිබඳව දර්ශනය අපට දේශනා කරපු උත්තමයන් වහන්සේ නමක්. දන්නවනේ නම අහලා තියෙනවනේ. දන්නේ <laughs> දැනගන්න ඕන. ආධ්‍යාත්මික ශේත්‍රයේ ශාගන යන අයට බොරැල්ල කනත්ත ළඟම තියෙන උන්වහන්සේගේ පන්සල. කෝට්ටේ දේවානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ. උන්වහන්සේගේ තියෙන බුදුදහමේ ආධ්‍යාත්මය කියලා පොත් එහෙම තියෙනවා. CD නොමිලේ ගන්න පුළුවන් එතෙන්ට ගියොත්. උන්වහන්සේ සෑහෙන්න අධ්‍යාත්මය ගැන කතා කරපු සායනාසේ නම දැන් උන්වහන්සේ නැහැ අපු විතරෙන් අපවත් වෙලා. ඉතින් උන්වහන්සේ අහන දෙයක් තමයි හැමතිස්සෙම ගෝලයාගෙන් ඔබ සතුටින්ද? පැවිදි සායනාහන්සේලාගෙන් උතහන උදෙනගිල් ඔබ සතුටින්ද? සතුටින් නැත්තම් වැඩක් නැහැ. සන්තුට්ටි පරමන්දනං ඉතින් අපිත් උදේ අපිත් ඇත්තටම අහලා තියෙනවද මහත්යගෙන් කීසරයක් ඔබ සතුටෙන්ද? අපි නෝනගෙන් අහලා තියෙනවද ඔබ සතුටෙන්ද? දරුවන්ගෙන් අහලා තියෙනවද පුතා ඔයා සතුටෙන්ද? ඉඳලා හිටලා දුකෙන්ද කියලා නම් අහලා ඇති. සතුටෙන්ද කියලා නම් අහලා නැතුව ඇති. ඒ වගේ නිරන්තරයෙන්ම අපිට අහන්න තියෙන ඔබ සතුටෙන්ද? නැත්තම් මොකටද? එහෙම අහන්න ඕන. උන්වහන්සේ නිරන්තරයෙන්ම ඇහුවේ ඒකයි. ඔබ සතුටෙන්ද? ඔබ සැහැල්ලුවෙන්ද? ඔබ සහනශීලීද? ඔබ ආත්ම තෘප්තියෙන් යුක්තව ජීවත් වෙන කෙනෙක්ද? ධනාත්මකව අහන්න ඕන. හොඳ නෑනේ ඔබ දුකෙන්ද කියලා අහන්න. නේද? ඔබ පීඩාවෙන්ද? එහෙම අහන්න හොඳ නෑ. සංඥාවම වැරදි. කෙනෙකුට සෙත් පතනකොටත් ධනාත්මක වචන පාවිච්චි කරන්න. ගොඩාක් අය මේ නරක වචන පාවිච්චි කරනවා. දුක්, කම්කටොළු, රෝග, පීඩා, හෙන, කොඩිවින නැති වසරක් වේවා. එහෙම කියන්න හොඳ නෑ. <laughs> එතකොට නෙගටිව් සිත් වැදීමක් ඒක. ඒක හොඳ නෑ. ධනාත්මක වචන විතරයි භාවිතා කරන්න. දැන් දරුවෙක් එළියට බහැලා යනකොට පුතාට කරදර බාධක රියානතුරු නැති ගමනක් වේවා බුදු අම්මෝ හොඳ නෑ එහෙම කියනවල් තියෙනවා අපේ අම්මලා නේද සෙත් පතනෝ එහෙම පුතාට මග අනතුරු නොවේවා ඈ එතනටම අනතුරක් ඔලුවට දුන්නා එහෙම හොඳ නෑ ඒ නෙගටිව් වචන පාවිච්චි කරන්න එපා ධනාත්මක වචන විතරක් සෙත් පතන්න පාවිච්චි කරන්න ඈ ඒක මතක තියාගන්නට ඕන. මේ හැම දෙයකම තියෙනවා අපිට වාචිකව අපි සිද්ධ කරන්නේ සෑම කෙනෙක් තුළම උත්තේජනයක්. ධනාත්මක ඍණාත්මක මේ ලෝකෝත්තරත්මය ඇති කරන්නේ යම් උත්තේජනයක්. ලෝකෝත්තර බලය ඇති කරවනවා. ලෝකෝත්තර කුසල් ඇති කරවනවා. මා හැඟි පමණින් මා දන්නා විදියට මට තේරෙන විදියට ඒක හරි වෙන්න පුළුවන් වැරදි වෙන්න පුළුවන් කෙනෙකුට. ඉතින් මට හරි කියලා හිතෙන නිසා මම දේශනා කරන්නේ. ඒක ඒක ඒ විදියට මම භාවිතා කරන්නේ මගේ බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා පින්නතුනේ බුද්ධ ඥාණයට විශේෂ වෙන පරිදි කියලා. සමහර උත්තර දේන වෙලාවල් වලට කියනවා ආනන්දය බුද්ධ ඥාණයට විශේෂ වෙන පරිදි මේ මේ ආකාරයයි. දැන් බලන්න මේ වචනේ මොනතරම් සාධාරණී බවක් තියනවද? නෑ මේකයි එකම සත්‍ය මේකයි ඇත්තම කියලා ලෝකෙ මිනිස්සු කතා කරන වෙලාවක බුදුරජාණන් වහන්සේ මොනතරම් ඥානාන්විතද ගුණාත්මකද මොනතරම් හරබරද කියලා තේරෙනවා මහණෙනි බුද්ධ ඥාණයට විෂය වන පරිදි ඉතින් මගේ බුදුහාමුදුරු භාවිතා කළ ඒක ඉතින් ඒවයි ඒ ගැඹුරු උත්තරීතර රහස් තේරුම් ගන්න ඕන මේ සමාජය. මට ගන්න ඕන. ඒ වගේ මටත් විෂය වෙන පරිදි මාත් එහෙමයි. ඒකට කාටවත් කරන්න දෙයක් නැහැ. මම මං කියන්නේ හරිද හරිමයි කියලා. මං දන්නේ මට විෂය වෙන පරිදි මම ඉන්න පැත්තේ ඉඳන් බලද්දි මට පේන විදිය. මම කියන්නේ පිනතුනේ ලෝභ ද්වේෂ මෝහ දුරු කරන්න. ඕකයි බුද්ධ ශාසනය. සබ්බපාපස්සකරණං කුසලස්ස උපසම්පදා සචිත්ත පරියෝදපණං ඊතම් බුද්ධානුශාසනං. මේක තමයි අපි දේශනා කරන්නේ. මෙතනින් එහා දෙයක් දේශනා කරන්නේ අනිත්‍යයි දුක්ඛයි අනාත්මයි. ඒක තමයි අපි දේශනා කරන්නේ. ඒ ගැන වඩා අවබෝධාත්මකව දකින්න විවිධ වචන හර්ම පාවිච්චි කරනවා. එච්චරයි. ඔබේ බුද්ධිය ਵਿਚාරශීලී බුද්ධියක් බවට පත් කරලා ඒක අත්දකින්න විවිධ වචන භාවිත කරනවා. නැත්තම් අනිත්‍යයි දුක්ඛයි අනාත්මයි. දුක්ඛ සමුද නිරෝධ මග්ග. මේ චතුරාර්ය සත්‍යයයි. ත්‍රිලක්ෂණයයි. ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයයි. ඒ හැම දෙයකින් අපි ඉන්නේ. සංසුන් මනසකට පරිපූර්ණ මනසකට නිවී හැනහිල්ලේ පවත්වා ගන්න සිතකට වෙන්න ඕන. නිවී හැනහිල්ලක් නැතුව මේ ධර්මයේ හරි අරගෙන ධර්මය වෙනුවෙන් හරි ධර්මය ගත්ත හාමුදුරුවරු හාමුදුරුවරු හරි යන කොටා ගන්නව නම් බැන ගන්නව නම් චෝදනා කරගන්නව නම් එකම ධර්ම මණ්ඩපේ නිකන් යුද්ධ පිටි වගේ වෙලා තියෙනවා නම් එකම ධර්ම මණ්ඩප ගැටලු ගොඩක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා නම් වැඩක් නෑ ලෝකේ. බුදුහාමුදුරුවොත් එක්ක එකතු වෙලා ධර්ම මණ්ඩපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයත් එක්ක ඒ ධර්මයේ මනහර මහන මනහර බව ජීවිතයේ ආදැක්ක උත්තමයොත් හිටියා. එතෙන්ට ඇවිල්ලත් ඒ ධර්මයේ රසය නොහඳුනන පිරිසකුත් ලෝකේ සිටියා. ඒ ලෝකේ හැටි වෙන තුනේ. දැන් මේ අපේ විදුසුන් වැකි කියන සදහම් මල් කියන මේ පොතේ අනේ කොච්චර දේවල් කියලා තියෙනවද මිනිස්සුන්ට හිතන්න කල්පනා කරන්න. මේවා බලමින් කල්පනා කරලා දැන් අපි පොත් 10ක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවානේ. කැමති අයට ඒ පොත් ගෙන්වා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඇවිල්ලා ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම බෞද්ධ සංස්කෘතික ආයතනයටත් අපි මේ පොත් දීලා තියෙනවා. කොච්චර දේවල් හිතන්න තියෙනවද හිතන්න බැරි කෙනෙක් ප්‍රඥාවෙන් දියුණු වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රඥාවෙන් පෝසත් වෙන්නේ හිතන්න බැරි කෙනෙක්. හිතන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ලොව පහළ වූ සත්වයන් අතර සැප විඳීමට කෑදරම සත්වයා මිනිසාය. එනමුත් ලොව වැඩිපුරම දුක් විඳින සත්වයා මිනිසා නොවේද. පළවෙනි වාක්‍යය කතාව ඇත්තද නැත්තද? සැප විඳින්න නෙවෙයි මිනිස්සු ඔක්කොම මේ දුක් විඳින්නේ රටවල් වල යන්නේ රාස්සාවල් කරන්නේ ගේවල් හදන්නේ වාහන ගන්නේ පොඩි කාලෙම අම්මලා තාත්තලා හරි අරමුණක් හරි දෙයක් වටින දේ මොකද්ද කියලා ඔළුවට හරියට දීලා නැහැ. අම්මලා තාත්තලා දීලා තියෙන්නේ මොනෝදෝ භෞතික දානාන්තරයි මුදලුයි යාන වාහනයි ඔය වගේ දේවල් තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඉලක්ක. ඒ නිසා ඒ වැරදි ඉලක්කවල ගිහිලා අප්‍රමාණ දුක් විඳිනවා. ඉතින් කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් හාමුදුරුවරුත් එහෙනම් ඕව ලබන්නේ නැහැ සායන්හන්සලා ඉලක්ක මත යන්න ඕනේ ලෝකෙට මේ වරක් සේවයක් කරනකොට උන්වහන්සේලාට මේ පරිසරය තුල ඉබේ හම්බ වෙනවා. දැන් බුදුහාමුදුරුව ආරාම හදන ඉලක්කයක ගියාද? නෑ නෑ බුදුහාමුදුරුව ආරාම හදන ඉලක්කයක ගියේ නෑ බුදුහාමුදුරුවන්ට ආරාම හම්බ වුණා. ඒ හම්බ වෙච්ච දේවල් තොපිම තියාගනින් කියලා උන්වහන්සේ අර මේ සල්ගහක් යට පිරුණුවම් පෑවා. ඉතින් ඈතින් බලන මනුස්සයා හිතන්නේ මේ ආරාම ඉලක්ක කරගෙන යනවායි කියලා. ඉතින් මං හිතන්නේ මමත් තුනුවන් මේ සරණ ගිහිල්ලා මේ නිවන් ධර්මය හොයාගෙන ඇවිල්ලා පාඩුවේ කැලේකට ඉන්න වෙලා ඉන්න මහන වුණා මිසක් ඥාතිත් එපා වෙලා යාළුවොත් එපා වෙලා සමාජෙත් එපා වෙලා මිනිස්සු කියන වර්ගයේම එපා වෙලා වඳුර හොඳයි රිලව් හොඳයි කියලා හිතිලා කැලේකට ගියපු මම මොකද්දෝ කරුමයකට බන කියන්න වැටිලා දැන් මේ බන කියද්දි යම් දේවල් තියෙනවා නෑ ඒ දේවල් තියෙනවා ඒව මේ ඉලක්ක මත හඹාගෙන ගියපු දේවල් නෙවෙයි පින්නතුනේ ගොඩාක් අයගේ හීන බලාපොරොත්තු ඉලක්කයි කියලා හිතන දේවල් අපේ ඒව ඉලක්ක නෙමෙයි ඒව ඉලක්ක නෙමෙයි ඒව ඉබේ හම්බ වෙච්ච දේවල් තියෙන දේ විනාශ කරගන්න ඕනත් නැහැ. මට එහෙම ඇලර්ජි කියලා જાතියක් ඇත්තෙත් නැහැ. බරයි කියලා දෙයක්වත් නැහැ. ඒ තියෙන විදියට තියෙන දේවල් තියෙනවා. මොකද බිත්ති කණු අපි උස්සන් ඉන්නෝය. ඒවයි පොළොවේ තිබුණා ආවේ. බර නැහැ. හැම විටම නැති දේ අගේ ඇති දේ නොඅගේ මන්ද මිනිසා සතුව ඇති ශක්තිය වැය කිරීමට ඇති කැමැත්ත මේ ලෝකෙ මිනිස්සුන්ට හැමදේ හැමදාම නැති දේ තමයි අගේ ඒක තමයි ස්වરૂපය නැති දේ අගේ ඒකනේ අර බුදුහාමුදුරන්ගේ විමසන්නේ ස්වාමීනි ලක්ෂයක් තියෙන මිනිහා දෙකක් ගැන කල්පනා කරනවලු. දෙකක් තියෙන මිනිහා 10ක් ගැන කල්පනා කරනවලු. 10ක් තියෙන මිනිස්සයා කෝටියක් ගැන කල්පනා කරනවලු. කෝටියක් තියෙන මිනිස්සයා ප්‍රකෝටියක් තියෙන කල්පනා කරනවලු. ඊට පස්සේ රටක් රාජ්‍යයක් තියෙන මිනිස්සයා ඊළඟ රට රාජ්‍ය තියෙනවද කියලා බලනවලු. දැන් බලන්න ඔය පුටින් කියන මිනිස්සයා මිනිස්සයා මිනිස්සියොත් වෙනවා මිනිස්සයොත් වෙනවා. ඔය මිනිස්සයා නිකන් ටැක්සි ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක්ලු. ටැක්සි ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඇවිල්ලා ඇවිල්ලා රටේ රාජ්‍ය නායකයා වෙනවා. ඉතින් ඒ ඒ කාලෙත් හරි දැනුත් හරි දැන් තවත් රටවල් වල තවත් රටවල් වල තවත් නම තියන්න ඕන. මමගේ නම බැබලෙන්න ඕන. නම බැබලෙන්න නෙමෙයි ඉතින් ලෝකේ හරියට වැඩ කරේ නැති වුණොත් මිනිස්සු අනාගතයේදී ඒ නමට කොයිද කොයි නමක්ද පැවරෙන්නේ? ওই තියෙන ඕනම මිනිස්සෙකේ නම බොහොම පොඩි කාලේ පවතින්නේ. පුදුම තණ්හාවක් පුදුම ආත්ම ආරූඪයක් තමන්ගේ නම තියන්න පිස්සුවක් තමන්ට නමක් තියනවද ඉස්සෙල්ලා මිනිස්සුෙකුට නමක් තියනවද? සත්තු පුරුදු වෙනව සත්තුන්ට නමක් දැම්මම. ඒක අපි උප්පැන්නේ දාලා මිනිහට දුන්නද මේ උඹේ නම කියලා? නෑ. එක්තරා දොනියකට හැමතිස්සෙම කතා කරනකොට එයාට සංඥාවක් ඔළුවට යනවා මේ මට කියන්නේ කියලා. ඒකයි එයා කියන්නේ නම කියලා අඳුනගන්නේ. ධ්වනියකට. එයා සිංහල දන්නෙත් නැහැ, ඉංග්‍රීසි දන්නෙත් නැහැ මොකුත් නැහැ. මොනවා හරි එයා ගෝ කිව්වහම පොඩ්ඩක් අර ඇඟිල්ලත් මෙහෙම වෙන නිසා එයා පොඩි චලනයක් වෙනවා. චලනයක් වුණාම ආ ගුඩ් කියලා ඒකට කිව්වට පස්සේ මිනිහා දන්නවා මේ ගෝ කියන්නේ <laughs> යන්න කියලා තමයි කියලා. අඳුරගන්න. ඉතින් බල්ලොත් කම් කිව්වම එනවා, ගෝ කිව්වම යනවා. සිට් කිව්වම වාඩි වෙනවා. නොයෙකුත් දේවල් කරනවා. එතකොට ඒ විදිහටම තමයි මේ සත්වයාත් අපිත්. පොඩි කාලේ මොකද්ද ඔයාගේ නම? කියලා මේ නම කියලා දුන්නා. ඒ නමින් කතා කරනකොට මම ප්‍රතිචාර දක්වනකොට හෙමින් හෙමින් ලියාපදිංචි වෙනවා මේ නම මගේ. මේ නමට චලනය වෙන්න ඕන මම. මේ නමට කම්පණය වෙන්න ඕන මම. එතකොට නරක පැත්තටත් කම්පණය වෙනවා හොඳ පැත්තටත් කම්පණය වෙනවා. හැබැයි නමක් නෑ අපි කරගත්ත හුරුවක් තමයි තියෙන්නේ. මේකට තමයි කියන්නේ අපි අත්ත සම්භූතා. තමන් විසින් පනවා ගන්න දේවල්. දැන් තමා කියලා හැමෝම පනවගෙන නේද ඉන්නේ? ආ. ඔව් සුන්දරත් විඳිනවා අසුන්දරත් විඳිනවා ඒ පනවා ගැනීම නිසා. ඈ ඒක මිත්‍යාවක් ඒක බොරුවක් කියලා අපි තේරුම් කරගන්න ඕන. පනවා ගැනීම අහෝසි කරන්න සහනශීලී වෙන්න පුළුවන්. නිදහස් වෙ ඉන්න පුළුවන්. තමා කියලා පනවගත් එක ලොකුම ප්‍රශ්නේ. තමා කියලා පනවගත් එක තමයි ලොකුම ප්‍රශ්නේ. ඒ පනවා ගැනීම තමයි දරුණුම පනවා ගැනීම. ඒ පනවා ගැනීමෙන් නිදහස් වෙනවා නම් 100ට වැඩි ප්‍රතිශතයක් ඔබේ දුක් ටික අවසන් වෙනවා. ඔව් නමනේ මම කියන්නේ නම. හැමෝටම මම කියන්නේ නම. නම කියන්නේ මම. මම කියන්නේ නම. නම කියන්නේ මම. එයා තේරුම් ගන්න ඕන මේක අවිද්‍යාවක්, මිරිඟුවක්, මුලාවක්, අනිත්‍යයි, දුක්ඛයි, අනාත්මයි, බොරුවයි, අවිද්‍යාවක්, මායාවක්, පෙනපිඩක්, කෙසෙල් කඳක් ආදි වශයෙන් නිස්කාර නිස්සාර දේවල් ගැන ධර්මයේ උපමා දක්වලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ මේක තේරුම් කරගන්න ඕනේ. මේක නිකන් පෙන පිටක් වගේ. මේ පිපිලා පෙනුනට මේක දෙයක් නෑ. හිස් දෙයක්. දැන් නේද? හිස් දෙයක්. හිස් දෙයක් කියලා කල්පනා කරා. මේ මම කියලා කියන්නේ හිස් දෙයක්. තමාගේ මේ ශරීරය කියලා කියන්නේ හිස් දෙයක්. සිතවිල්ලක් කියලා කියන්නේ හිස් දෙයක්. ශූන්‍යයි. නිරෝධයි. විමුක්ති සාගතයිනේ. එතකොට හිස් දෙයක් මෑරෙනවා. නිදහසේ ඉන්න වෙන මුකුත් දැනුමක් අරගෙන කරන්න ඕනේ හැමතිස්සෙම ශූන්‍යව නිදහසේ සිටින්න නිදහස පුරුදු කරන්න. ඒකට කියනවා චිත්ත විවේකය පුරුදු කරන්න. නිදහසේ ඉන්න, පාඩුවේ ඉන්න, වැඩි කලබල වෙන්න එපා. නිදහසේ ඉන්න. චිත්ත විවේකයෙන් ඉන්න. තේරුණාද? චිත්ත විවේකය, කාය විවේකය කියලා තියෙනවා. විවේකයෙන් ඉන්න. ඒක තමයි උගන්වන්නේ. ජීවිතේ පුළුවන් තරම් විවේකය පුරුදු කරන්න. ඒකට තමයි මේ ඔක්කොම ධර්ම. අපි කරන්නේ මේ විවේකයෙන් ඉන්න ධර්මයේ ඉගෙනගෙන අවිවේකී වෙනවා. විවේකයෙන් ඉන්න තියෙන ධර්මයේ කියලා අවිවේකී වෙනවා. මගේ පැත්තේ තියෙන මෝඩකම. විවේකයෙන් ඉන්න ධර්මයේ කියන්න ගිහිල්ලා අවිවේකී වෙනවා. ඔය ඇත්ත විවේකයෙන් ඉන්න ධර්මය අහන්න ගිහිල්ලා විවේකී වෙනවා. විවේකයෙන් ඉන්න පුළුවන් තරම් විවේකේ පුරුදු කරන්න. ඒක පින්නතුනේ තවත් තහවුරු කරන්න හොඳ උදාහරණයක් ගැනලා දක්වලා තියෙනවා. නිදර්ශනයක්. මේ අපි ජල භාජනයක් බේසමක් ගන්නකෝ බේසමකට වතුර පුරවන්න. දැන් මේ බේසම ඔබේ මනසේ කියලා හිතන්න. දැන් මේ බේසම අරගෙන හැමතැනම ඇවිදිනවා. මේ බේසෙම අපි අතින් කාල් ගන්නවා. අත තියෙනවා. එතකොට ඒ හැම මොහොතකම වෙන්නේ මොකක්ද? චලනය වෙනවා නේ? චලනය. එතකොට මේ බේස මේ ජලය සංසුන් කරන්න අපි මොකද කරන්න ඕන? බිමින් පැත්තකින් තියලා මේක අරන් දුවන්නේ නැතුව මේක කාල් ගන්න යන්නේ නැතුව මේකට ගල් කැට දාන්නේ නැතුව නේද පැත්තකින් තියලා බලන් ඉන්නයි තියෙන්නේ වෙන මුකුත් කරන්න දෙයක් නැහැ. මෙන්න මේකයි බුද්ධ ආගමේ භාවනාව. තේරුණාද මලන්ට? ඒක තමයි බුද්ධ ආගමේ භාවනාව. පැත්තකින් තිබ්බා. මේක අචංචා හාමුදුරුවන්ගේ නිදර්ශනයක්. උන්වහන්සේට ගෞරවයක් වේවා. নমස්කාර වේවා. මොකද අපි ධර්ම මාර්ගයේ මේ ලෝකේ මොකක්වත් තේරෙන්නේ නැතෝ හොයාගෙන යද්දී අපිට පොඩි ඉඟියක් මේ ලෝකයේදී මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන් මාර්ගයක් ජීවමාන කරගත් උත්මේ ඉන්නවා කියන අදහස අපිට ආවේ උන්වහන්සේගේ පොත් බැලීමෙන්. එහෙම නැත්නම් අපි ඒවයින් පරිපූර්ණ වෙලා හිටියේ නැත්නම් අපිට මේ දර්ශනය තේරෙන්නේ මේ උතුම් කතා බහ තේරෙන්නේ අචංචා හමුදුරන්ගේ පොත් බලන්න මගේ ධර්මය අහන හැම කෙනෙක්ම ඔක්කොම පොත් ටික බලන්න. නිසල විලය, විමුක්ති රසය, අචංචානත ඒ ඔක්කොම පොත් බලන්න. ඒ නිසල විලෙම හරිෂෝ අචංචානත කියන කුඩා පොත හරිෂෝ ඒව බලන්න. ඒවෙන් පෝෂණය වෙච්ච උත්තමයෝ හාමුදුරුවරු ඉන්නවා. අචාන් බ්‍රහ්ම වංශෝ, අචාන් සුමේදෝ කියලා තව තව ඉන්නවා. ඒ પરම්පරාවෙන් ආපු උදවිය. තවත් මේක ගිහි අය ඉන්නෝ ධර්මයේ තේරුම් ගත්ත. ඈ මූජී කියන අය දෛරුම් අරගෙන තියෙනවා. ගංගාජී කියලා තව කෙනෙක් ඉන්නවා. පපාජී කියලා ඒ මේ අය ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ Hindu වටපිටාවක් එක්ක සංස්කෘතියක් එක්ක ඒක කතා කරන්නේ. කතෝලික සංස්කෘතියක් එක්ක කතා කරන ටොලේ මහත්තයා ඒගොල්ලෝ ආදී ඒවා කතා කරන්නේ ඒ සංස්කෘතිය ඇතුලේ. නමුත් එන්ඩ් එකේ තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ කියනවා මේක මුලින් හොයාගත්තේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා. ලස්සනට ඒ දර්ශනය තියෙනවා. ක්‍රිෂ්ණ මූර්තිතුමා ඒ දර්ශනය ඒව තියෙනවා. හැබැයි වෙනත් ආරකේ වෙනත් ස්වභාවයකින් වෙනත් ශෛලියකින් දේශනා කරන්නේ ත්‍රිපිටකයේ තියෙනවද කියලා ඕක බලන්න යන්න එපා. ත්‍රිපිටකේ නෑ. නමුත් ඒ අවශ්‍ය කරන ධර්ම කාරණාවල ඒ රසයේ ගුණේ තියෙනවා. අපිට හරි ප්‍රශ්නයක් නේ අපි මේ අපේ පොතට ගැලපෙනවද පොතේ කොහේ හරි තියෙනවද කියලා අපි හොයනෝනේ නේ. එහෙම හොයන්න යන්න එපා. හිතේ කොහෙද මේක තියෙන්නේ කියලා හොයන්න යන්න. ඈ එකම පදපේලියක් පින්නතුනේ 10 දිනෙකට දුන්නොත් එකම නිර්වචනයකින් තේරුම් ගන්නවද මං අහන්නේ නෑ ඒකයි පොතකින් යමක් ගන්න බෑ කියන්නේ ඕකයි දැන් පොත ඇතුලේ හැම තැනම නිවන තියෙනවා ඇයි කිසි කෙනෙක් නිවන් දකින්නේ නැත්තේ එදා බුද්ධ කාලයේ ගත්ත ඒ නිර්වචනය අද ඉන්න මිනිස්සුන්ට ගන්න බෑ දිත්තේ දිට්ඨ මත්තම් භවිස්සතිය කියන ඒ උත්තරම වචන පෙළ අද ඉන්න අය ඒ විදිහටම ඒ නිර්වචනය ගන්න පුළුවන් නම් රහත් වෙනව නේද? රහත් වෙන්න ඕනනේ හරි විදියට නම්. මොකද එයාත් මිනිස්සෙක් අපිත් මිනිස්සෙක්නේ. ඒ නිර්වචනේ ඒ විදියට එදා ඒ උත්තමයා ගත්ත විදියට දාරුචීවර උත්තමයා ගත්ත විදියට ගන්න බෑ අද. ඒ නිසයි රහත් වෙන්නේ නැත්තේ. ඒ නිසයි වචනේ වචනය තිබුණට පොත් තිබුණට පදපේලි තිබ්බට වැඩක් නෑ. මිනිස්සයා සක්‍රිය වෙන්නේ නැත්තම්. දැන් මෙතෙන්දි වැරද්ද මං කියන්නේ පොතේ නෙමේ වැරද්ද තියෙන්නේ. පොත හරි. කාගේද වැරද්ද තියෙන්නේ? මිනිස්යාගේ. ඒ නිසා මේ මේ මම කොයි වෙලාවක පොත් වැරදි කියන්නේ පොත් අල්ලගත්ත ගොන් කතා කතා කරන මිනිස්සුන්ගේ වැරද්ද තියෙන්නේ. තේරෙනා නේද? මිනිස්යාගේ විග්‍රහය කරන කෙනාගේ වැරද්ද තියෙන්නේ. ඒ විග්‍රහ කරන අයගේ වැරද්ද නිසා තමයි මිනිසුන්ට නිවන් නැත්තේ. ඇයි වැරදි විග්‍රහයන් සිද්ධ කරන්නේ? වැරදි විග්‍රහයන් සිද්ධ කරන්නේ. දැන් අපේ ආමඳුරු කෙනෙක් හිටියා වත්තං නොපරිපූර්ණති නසීලං නොපරිපූර්ණති කියලා ආතු ගාවනවා මුළු පලාතම වත කරන්න කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සීලය පරිපූර්ණේ කරන ඥානය පරිපූර්ණේ කරන භාවනාව පරිපූර්ණේ කරන වත වෙන එකක්. වත්තේ වැඩ කරන එක තව එකක්. නමුත් වාසියට හදාගත්ත වත්තේ වැඩ කරන එක තමයි වත. බුදුහාමුදුරුවන්ගේ වත මොකද්ද? සද්ධර්ම ශ්‍රවණය, කල්යාණ මිත්‍රත්වය, සද්ධර්ම ශ්‍රවණය, යෝනිසෝ මනසිකාරේ ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපatti වත. තේරෙනා නේද? ඒ වත තමයි බුදුහාමුදුරන්ගේ වත. හැබැයි ඉතින් පන්සල් සුද්ධ කරන්න. හැබැයි මට බොරු කියන්න බෑ අර වතේ කියලා. ඒක කරාම සීලය පරිපූර්ණ වෙනවා කියලා. ඒ වගේ බොරු කියන්නේ මට තනකොළ උගුලව ගන්න ඕන නම් ඔයක තනකොළ උගුලන විදියට උගුලන්න. ඒක දහමට <laughs> ගලපන්න වැරදි ගැලපීම් කරන්න බෑ. පව් සිද්ධ වෙනවා. තේරුණා නේද? ඒ නිසා අන්න බුදුහාමුදුරන්ගේ වත කල්‍යාණ මිත්‍රත්වයේ සද්ධර්ම ශ්‍රවණේ යෝනිසෝ මනසිකාරේ ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපatti හතර පුරන්න ඔන්න වත මේ වත පුරා ගන්න නිවි හැනහිල්ල ජීවිතයක් හොයාගන්න තමන්. නිවෙන්න බලන්න. ඇවිලෙන්න බලන්න එපා. නිවෙන්න බලන්න. ධර්මයට ඇවිල්ලත් ධර්ම සමාගම ඇතුළෙත් මිනිස්සු ධර්මය ගත්ත අයත් ඇවිලෙනවා නම් එතන සමගිය නැත්තම් ආදරය නැත්තම් කරුණාව නැත්තම් නේද? මේක මේ මහා අවාසනාවන්ත සිද්ධියක්නේ. ඉතින් මේ ජීවත් වෙන්නේ සුළු කාලයයි. ඒ කාලෙද එන කොටා ගන්න එපා, වෛර කරගන්න එපා. හාමුදුරු කෙනෙකුට දෙන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා නම් දෙන්න අනග්ගහිත චිත්තෙන්. කෙනෙකුට ඕනම කෙනෙකුට මන්නම් කියන්නේ පරිත්‍යාගයක් කරනවා නම් අනග්ගහිත චිත්තෙන් දෙන්න. අතහැරලා දෙන්න. ආ ඒක පිළිබඳව මුකුත් කියන්න එපා. අල්ලගෙන දෙන්න එපා. දවසක් නෝන කෙනෙක් කිව්වා සායන්නාත් අපේ මහත්තයා මට මේ වාහනේ අරන් දුන්නට අතෑරලා නෑ කිව්වා. එයා අතෑරලා නෙමෙයි <laughs> කිව්වා මේක දීලා තියෙන්නේ. තාම අල්ලගෙන කිව්වා ඉන්නේ හිතෙන් එයාගේ කියලා. ඔව් ලෝභ දේශ මොහ මුල් කරගෙන දියුණු වෙනවා දියුණු වෙනවා දියුණු වෙනවා. ඇති වැඩක් නෑ නිකන් තුඹස් තනලා අවසානයේ තලගොයින්ටයි මේ සර්පයන්ටයි තියලා මිනිස්සු යනවා. ඔය මහත්තුරු ගොඩක් අයට වෙන්නේ ඒකයි. ලොකු තුඹස් තනනවා මම ගිහි කාලේ ඉඳන් කල්පනා කරන්නේ මොකද්ද අර්ථාන්විත ජීවිතය කියලා. එතකොට මට හිතුණා අර වගේ ලොකු පෝසත් මිනිහෙක් වෙන්න ඕන කියලා. නමුත් අවසානයේ මගේ හිතම පෙන්නලා දුන්නා උඹ ලොකු තුඹසක් හදලා නයි පොළොංගුන්ට පදිංචි වෙන්න තියලා යනවා ඔච්චරයි. ඒක නෙමෙයිද වෙන්නේ? තමාගේ ආධ්‍යාත්මයට කරගත්තේ නැත්නම් මේ රටේ ඉන්න රාජ්‍ය නායකයෝ හරි වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ ලොකු එයාපෝට් හදලා වරායවල් හදලා පාරවල් හදලා මේවා හදලා ගොඩනැගිලි හදලා අරවා මේවා නාස්තිකම් ඔක්කොම කරලා මිනිස්සුන්ගෙන් ප්‍රශංසාව බලාපොරොත්තු වෙලා ජීවත් වෙලා නිකන් හුඹසක් හදලා තුඹසක් හදලා තමාගේ ආධ්‍යාත්මය හිස් කරගෙන මැරුණොත් නිකන් යක්ෂ ආත්මවලට යාවේ ධර්මයට එන්න ධර්මයට ඇවිල්ලා හිත පරීක්ෂා කරන්න හිත හදාගන්න වැඩපිළිවෙලක ඉන්න ධර්මයෙන් කියන දේ අහන්න ධර්මයට නම්මශීලී වෙන්න. අපි සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක් කියන දෙයක් අහන්නේ නමුත් සත්‍ය කියන දේ අහන්න. ආනන්ද හඳුරු කියන දේ අහන්න එපා. සත්‍ය කියන දේ අහන්න. සත්‍ය කතා කරනවා. ඇහෙනවද ඔයයන්ට? සත්‍ය කතා කරනවා අපිට යම් යම් දේවල් සත්‍ය කතා කරලා අපිට කියනවා මේක මෙහෙමයි මේක මෙහෙමයි. අන්න සත්‍යයට ගරු කරන්න සත්‍යයට අනුගත වෙන්න සත්‍ය ඉදිරියේ නැමෙන්න සත්‍ය ඉදිරියේ සංසුන් වෙන්න. ඒකයි බුදුහාමුදුරුවෝ මතක් කරේ. පච්චත්තං වේදි තම්බෝ විඤ්ඤෝ වේදි ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙන තැන ඒකට අනුගත වෙන්න ඒ තුල සිල්වත් වෙන්න ඒ තුල ගුණවත් වෙන්න ඒ තුල හික්මෙන්න ඒ තුල කාරුණික වෙන්න ආනන්ද ආනන්ද කියලා කෙනෙක් නෑ ඒක ධොනියක් විතරයි ආනන්ද ආනන්ද කියලා කෙනෙක් නෑ මේ පංචස්කන්ධයක් අලබතල මයි ඔක්ක ටිකක් මේකේ තියෙන්නේ මගේ සහෝදර හාමුදුරු කීප දෙනෙම දැන් අපවත් වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒ හැමෝගෙම අපි දැක්ක අවසානයේ අලු ටිකක් විතරයි තිබුණේ. ඒ අලු ටිකත් කොහේ හරි ගඟක ගෙනින් දැම්මා. එතකොට අපි මේකේ පනව ගන්නවා නම් ආනන්ද කෙනෙක්. මේක නේද? ඔක පිරිමියෙක්, මහත්මයෙක්, මහත්මියක් කියලා පනව ගත්තනම් මොකද්ද ඒ? ගොංකමක්. පනවා ගැනීම ගොංකමක්, මෝඩකමක්. ඒ පනවා ගැනීම කරන්න එපා. පනවා ගැනීම කරන්න එපා. අපි අපේ ස්වභාවය තමයි අපි කෙනෙක් බැබලෙනවට කැමති නෑ. මොකද අපිත් කෙනෙක් නිසා. අපි තව කෙනෙක් හැටියට බැබලෙන්න හොඳ නෑ. දැන් දේවදත්ත බුදුහාමුදුරුව දැක්කේ නැත්තේ ඇයි? දේවදත්ත හිතාගෙන ඉන්නවා එයා කෙනෙක් පුජ්‍යලයක් කියලා. ඒ විදියටම එයා බුදුහාමුදුරුව දිහා බලනෝ එයත් මං වගේම කෙනෙක් පුජ්‍යලයක් කියලා හිතාගෙන ඇති. එතකොට කෙනෙක් පුජ්‍යලයක් වුණාම කෙනෙක් පුජ්‍යලයක් හැටියට බැබලෙනවට අකමැති. අපි ස්වභාවයෙන්ම තමයි අපිට වඩා හොඳ වාහනයක් තියෙනවට අපි කැමති නෑ. අපිට වඩා හොඳ ගෙයක් තියෙනවට අපි කැමති නෑ. අපිට වඩා හොඳ ප්‍රසිද්ධියක් ලබනවට අපි කැමති නෑ. අපිට වඩා උගත්කමින් හරි ඉන්නවට කැමති නෑ. ওই මහාචාර්යවරු දෙන්නෙක් එකට එකතු වුණාම උන් සටන් කරන විදියෙන් මන් තේරුම් අරගෙන තියෙනවා අරයා මෙයාට වඩා දැනුවත් කියලා පෙන්නනවට කැමති නෑ. එයාගේ දැනුම අභිබවා යන්න එහෙම නැත්නම් ඒක වැරදි කියන්න හරි පුදුම උත්සාහයක් දක්වන දවසක් මං ගියා මහාචාර්යවරු කතිකාචාර්යවරු හතර පහ දෙනෙක් එක්ක හො භාවනා මධ්‍යස්ථානයක් බලන්න මට එදා විතර මේ කණේ අමාරුවක් කවදාවත් ආවේ නෑ. පුදුම කණේ අමාරුවකින් මං ගිහිල්ලා ආවේ. ඉංග්‍රීසියෙන් සිංහලෙන් දෙපලෙන් ඉතිහාසයෙන් සංස්කෘතියෙන් ඔක්කොගෙම කතා කරනවා. <laughs> ඉතින් හරිම අමාරුයි. ඇයි? මමත්වයේ පෙරලා දැනුමෙන් අවුල් වෙලා පිස්සු වැටිලා උමුතු වෙලා ඉන්නේ. බහු බුද්ධි විනාශාය කියලා පාලි පඬිවරු කියපු එක මට හිතුණා. ඒක ඇත්ත වදනක් ඒක. ඇත්ත වදනක් බහු බුද්ධි විනාශාය. ආ අර පිස්සු දොඩවන ගුරුවරයෙකුත් ඒ වගේ ඉන්න කෙනෙක් නේද? මේ නුගේගොඩ පැත්තේ පිස්සෙක් ඉන්න ඒ වගේ බහුබුද්ධි විනාශාය. හැම තැනම ওই දැනුම මේ වෙලා දැන් විකාර දොඩමින් ඉන්නවා. ඒ නිසා වෙනසුනේ ධර්ම කියන්නේ එච්චර හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. ඒකත් අපි අවුල් කරන දෙයක්. ධනමාන්නේ තියෙනවා නම් ඒකත් අපි අවුල් කරනවා. නිලමාන්නේ තියෙනවා නම් ඒකත් අපි අවුල් කරනවා. බලන්න නිලය ගත්තාම ඇඟට නිලය තල තියෙනකොට නේද ඇඟ පිම්බිලා තියෙන විදිය නිල තල නැති වුනාම හූනා වගේ වෙන හැටි. ඒවයිනුත් අපි මුලා කරනවානේ. මනුෂ්‍ය සත්වයාගේ සිත මුලා කරනවා. ආරෝග්‍ය මදය මම තමන් නිරෝගී නම් ඒකත් මුලා කරනවා. යොබ්බන මතය තමන් තරුණ නම් ඒකත් තමන් මුලා කරනවා. ඔය ටික්ටොක් කරන අය නේද ඔක්කොම ඈ Facebook වල යවවන මදේ අපි ලස්සන ලෝකේ අපි ෆන් ගන්නවා විනෝද වෙනවා නේද අයිස්ක්‍රීම් කනවා නූඩ්ල්ස් <laughs> කනවා ට්‍රැවල් <laughs> කරනවා හරි සන්තෝෂයි අපි තරුණයි අපිට මොනවද නැත්තේ පින්නතුනේ මාරයා මටත් ওই අයිඩියා එක දුන්නා උඹ තරුණයි උඹ ලස්සනයි උඹට ලස්සන ජීවිතයක් ගත කරන්න ඵලයන් යන්නේ යකෝ ලෙඩක් දුකක් හැදුනොත් දවස් දෙකයි තුනයි පාරේ යද්දී ඔය ඇක්සිඩන්ට් එකක් හරි වුණොත් එහෙම දවසයි දෙකයි තුනයි පින්නතුන්ට කියන්නේ එක දවසක් මම පාරායිනේ ඔහොම යද්දී එකපාරට මේ මෙහෙම පැත්ත අනිත් පැත්තට තිබුණු මඩවලකින් මට පණින්න හිතුණා මම පැන්නා පනින්න පැන්නත් එක්කම වගේ එහා පැත්තේ අඩිය පිහිටනවත් එක්කම වගේ අර මඩවලත් පාගගෙන බස් එකක් ගියා කියන්නකෝ සස් ගාලා පිටිපස්සෙන් ඇවිල්ලා එතකොට මං කල්පනා කරන මොකක් උනේ දැන් මට බස් එකක් දැකලා නෙමෙයි මං පැන්නේ නිකන් එහා පැතර මම හිටියේ නම් එතන මොකද වෙන්නේ මොකද හේතුව ඒ තරම් සමීපයෙන් ඒක තිබිලා තියෙනවා මම දැක්කලා නැහැ දැක්කේ නෑ. ඉතින් ඒ වගේ තමයි. ජීවිතය කියන්නේ අන්න එහෙම අවදානමක් තියෙන දෙයක් කියලා හිතට කියවන්න ඕන හිතට කතා කරලා හිත හදා ගන්න ඕන ඒක පුත්ත මනුරක්කේ එක පුතෙක් ඉන්න අම්මා කෙනෙක් ඒ පුතාට ආරක්ෂාව රැකවරණේ අවධානය දෙනවා වගේ සචිත්ත පරියෝදපණං ඒ වගේ හිත দমনය කරන්න මොකද හේතුව අර ඒක দমনය කරගත්තයි කියලා පරිපූර්ණ වෙන්නේ නැහැ. ඒ দমনය කර ගැනීම කරලා තමයි හිත මේ ගමනට සූදානම් කරගන්න. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ ඒ වෙන හිතක් හදාගන්නවයි කියන්නේ මේ ගමන නෙමෙයි. හිත හිත මේ දෘෂ්ටි වලින් මුදවා ගන්නවා කියලා කියන්නේ ගමන නෙමෙයි. මම හිතන්නේ හිත දෘෂ්ටි වලින් මුදවා ගන්නවා කියලා කියන්නේ වාහනේ හැම්බ්‍රේක් හැම්බ්‍රේක් රිලීස් කළා වගේ දෙයක්. දැන් හෑම් බ්‍රේක් රිලීස් කරා කියලා මිනිස්සේ ගමනක් යන්නේ නමුත් ඒ බදාගෙන ඉන්න එක අල්ලගෙන ඉන්න එක එයා රිලීස් කරා හැබැයි ඊට පස්සේ අපිට ලේසි ජීආර් එකකට ගිහිල්ලා නේ ඉස්සරහට ඇදෙන්න පුළුවන් අපිට. ඒ නිසා මුලින්ම හිතන්න එපා මේ දෘෂ්ටි අයින් කර ගැනීම කියන්නේ බුද්ධ ශාසනය කියලා නෑ. ඒක හෑන්ඩ් බ්‍රේක් රිලීස් කරනවා වගේ දෙයක්. පොඩි දෙයක් විතරයි ඒක. පුංචි දෙයක්. ඊට පස්සේ සහනශීලී බවක් ඇති වෙනවා අපිට. ඒ සහනශීලී මගේ ගමන් අපි ගමන් කරන්න ඕන. ධර්මය අහන්න, හතර ਵਿਚාරශීලී වෙන්න, එවලේම ප්‍රායෝගික වෙන්න. වැරදි මාන්නයන් වල, වැරදි දිට්ඨීන් වල, වැරදි අකුසල ධර්මයන් වල තමන්ගේ හිත රැඳිලා තියෙනවා නම් තමන්ගේ හිත ඒවයින් ගලව ගන්න. දැන් වුණත් ඉස්සර වුණත් තිබුණු මගේ එක ලක්ෂණයක් තමයි වෙනද කිසිම කෙනෙක් හිතේ රැඳෙනවට කැමති නෑ කිසිම කෙනෙක් කිසිම භාණ්ඩයක් කිසිම දෙයක් හිතේ රැඳෙනවට කැමති නෑ හිතේ රැඳෙන්නේ පින්නතුනේ කුසල කුසල්නේ ඒ කුසල කුසල් නෙමෙයි පව්පින්නේ හිතේ රැඳෙන්නේ පව්පෙන් රැඳෙන්නේ කිසි දෙයක් රඳව ගන්නෙ නෑ පිනක් දන් දෙනවා මහායානයේ තියෙන සම්ප්‍රදායක්නේ පිනක් දන් දෙනවා අපේ සම්ප්‍රදායනේ අපිත් පිනක් කරගෙන පිනක් දන් දෙනවා. එතකොට පිනෙන් නොත් තව අතහැරීමක් අපි ඇති කරගන්නෝ පුණ්‍යාභි සංඛාරය ඇති කරගන්න නැතුව පින උපාදාන කරගන්න නැතුව. තේරුණානේ? හිතෙනුත් අතාරින්න ඕන. හිතෙන් අතාරීමනේ ලොකුම දේ. පුජ්‍යලයා අතහැරීම නොවේ ශාසනික අතහැරීම අවබෝධයේ අතහැරීම පුජ්‍යලයා අතහරිනවා නම් පුජ්‍යලයා පුජ්‍යලයකට අතහරිනවා ඒ කියන්නේ පුජ්‍යලයා පුජ්‍යලයකට දෙනවා එතකොට තා පුජ්‍යලයක් අල්ලා ගන්න සලස්සලා තා පුජ්‍යලයක් අතහරිනවා මොකක්ද ඒ අතහැරීමේ තේරුම එක්කෙනෙක් ජූතක බමුණා කරලා තව එක්කෙනෙක් වෙස්සන්තර වෙනවා අපිට එහෙම අතෑරීමක් නෙමේ බුද්ධ ශාසනයේ තියෙන්නේ. තව එක්කෙනෙක් ජූතක බමුණෙක් කරලා තව එක්කෙනෙක් වෙස්සන්තර වුණාම හරිද? දැන් මම වෙස්සන්තර වෙලා ඔය ඇත්ත ජූතක බමුණු කරලා හරියන්නේත් නැහැ. පන්සලේ හාමුදුරුවෝ ජූතක බමුණ කරලා ඔය ඇත්ත වෙස්සන්තර වෙලා හරියන්නේත් නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ගේ ඥාතියෙක් කවුරු හරි දරුවෙක් හරි එයා ජූතක බමුණ කරලා අපි වෙස්සන්තර වෙලා හරියන්නේත් නැහැ. හිත සංසුන් කරගන්න තැම්පත් කරගන්න සියල්ල ඉබේ සිද්ධ වෙනවා. කවුරුවත් මෙතන ජූතක බමුණ වෙන්න ඕනේ නෑ. වෙස් අතහරින්න වෙස් අන්තර කරන්න වෙස් අතුරු දහන් කරන්න මොකක්ද එයාගේ වෙස ඔබේ වෙස් මූණ බලන්න වෙස් මූණු කඩෙන් දාන්න ඕනේ නැහැ තියෙන්නේ වෙස් මූණක් මේ සියලු දෙනාගේම මූණු එකයි ආර්ය ස්වභාවයටපත් වුණොත්. ආර්ය ස්වභාවයටපත් වෙන්නේ නැත්නම් මූණු ටික වෙන වෙනම මූණු. බලන්න වෙන වෙන චරිත වෙන වෙන මූණු වෙන වෙන ලක්ෂණ වෙන වෙන ආකල්ප වෙන වෙන මාන්න වෙන වෙන දෘෂ්ටි දැන් අර මහත්යගේ ওই මහත්යගේ මාන්නේ දෙකක් මූණු දෙකක් ඈ ඉතින් මේ වෙන වෙන භාවය නිසා තමයි අප අතර ගැටුම්. අපි එකම ආකල්පයකට කැමති නෑ. එකම දර්ශනයකට කැමති නෑ. එකම දෙයකට කැමති නෑ නේ. ඇයි ඒ? ඇයි ඇයි ඉතින් බහුවිධ සංකල්පනේ නේ. බහුවිධ සංකල්ප. බහුවිධ සංකල්ප. ලෝකේ එකම යුද්ධයක්. පින්නතුනේ ධර්මයේ ප්‍රගුණ කරන කාලයේදී සුවිශේෂී දෙයක් මතක් කරන්න ඕන. හොඳ සත්සිතක් හේන්න ඕන ධර්මයේ ප්‍රගුණ කරනකොට ධර්මයේ ප්‍රගුණ කරන කාලෙදී පුළුවන් නම් මස්මාළු වලින් අයින් වෙලා බලන්න. මස්මාළු බිත්තර වගේ දේවල් පරිහරණය කිරීමෙන් වැළකීලා බලන්න තමන්ගේ හිතේ සෞම්‍යභාවය ඇති වෙලා ධර්මයේ ප්‍රකට වීම දියුණු වීම හොඳ වෙනවා. මේක මම කරපු දෙයක් අධ්‍යයනයේට කරපු දෙයක් ධර්මයේ හදාරගෙන යන කාලේ ඊට පස්සේ හදාarලා ඉවරුනාට පස්සේ පොඩ්ඩක් ශරීර සෞඛ්‍ය පැත්තෙන් වෛද්‍යවරු කියනවා නම් ඒක ගැනීම නොගැනීම තමන්ගේ ප්‍රශ්නයක්. නමුත් ඇත්තෙන්ම මස් මාළු වලින් වළකිනවා නම් මාළු වලින් හරි වළකිනවා නම් ඒක ශරීර මානසික සුවතාවයට ඊටාම හොඳයි ධර්මයේ ප්‍රකට වීමට ඊටාම හොඳයි. අත්දැකීමෙන් දන්නවා මස්මාලු ගන්නකොට මානසික අසන්සුන්තාවය වැඩි වෙනවා. මොකද හේතුව තිරිසන් සතුන්ගේ තියෙන ඥාන ශරීරගත වෙන නිසා. ඒ තැම්බුවාම නැති වෙනවා ඒ කියන්නේ ඒ බොරු. එහෙනම් ඉතින් ගුණෙත් නැති වෙලා යන්න ඕන සම්පූර්ණයෙන්ම. ඉතින් ඒ නිසා ඒවයින් වලකින්න පුළුවන් නම් උත්සාහ කරන්න ධර්මයේ ප්‍රගුණ වීම තේන මස් කන අයට විශේෂයි. අර වැඩිපුර මස් වර්ග කන එක අයගේ සත්තුන්ගේ ධර්මයේ ටිකක් ප්‍රගුණ කරගන්න අමාරු වෙනවා. මොකද මානසික අසන්සුන්තාවය වැඩි. ඒකට කැරපොත් හුණු මැස්සෝ වගේ කන කට්ටියට ධර්මයක් කිට්ටු වෙන්නෙම නෑ පින්නතුනේ. ධර්මයක් නෑ පින්නතුනේ ඔය ඇදහිීමක් වගේ තියෙන්නේ. දැන් තායිලන්තේ බුදු හාමුදුරුවන්ව නිකන් දෙවියෙක් වගේ අර අදහනවා ප්‍රාර්ථනා කරනවා බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට සිද්ධ කරගන්න ඒක තමයි කරන්නේ. හිත සංසුන් වන්නට ඉඩ හරින්න. හිත සියල්ලගෙම නිදහස් කරගන්න. කිසිම බන්ධනයක බැඳෙන්න එපා. කිසිම සංකල්පයක බැඳෙන්න එපා. දෘෂ්ටිවලට නොබැදී සංකල්පවලට නොබැදී වාසය කරන්න. මේ මොහොතේ සංකල්පයක්ද මේ මාගේ ආත්මය මේ ජීවය කියලා කල්පනා කරලා බලන්න. එහෙම දැනුණොත් ඒ සංකල්පයෙන් ඔබ ඉවත් වෙන්න, දුරස් වෙන්න, දුරු වෙන්න පිනතුන් සෑම සිලු දෙනාටම තේරුම් යනවද මේ හදාගත්ත ලෝකය පනවගත්ත ලෝකය මුලාවකින් කරගත්ත දෙයක් කියලා. එක වැටහෙනවද. මුලාවකින්. මානසික මුලාවකින් ඇති කරගත්ත දෙයක්. අවිද්‍යාව හේතුවෙන් අවිජ්ජාපත්‍ය සංඛාරා කියන්නේ. ඒ මුලාවට වැටිලා ඒක ඉවර කරන්න බෑ. ඒ මුලාවෙන් තමාට තමාව සතුටු කරලා ඉවර කරන්න බෑ. තමන්ගේ නෝනව සතුටු කරලා ඉවර කරන්න බෑ. තමන්ගේ දරුවෝ සතුටු කරලා ඉවර කරන්න බෑ. තමන්ගේ ඥාති තෘප්තිමත් කරලා සතුටු කරලා ඉවර කරන්න බෑ. ඒක නේද ඇත්ත? කිසි කෙනෙක් තෘප්තිමත් කරන්න බෑ. මාරය ඇවිල්ලා මගේ බුදුහාමුදුරන්න කියනවා ඉතින් ඔබ හොඳ කෙනෙක්නේ සිද්ධාර්ථ යන්න සක්විති රජකම ගන්න අරගෙන රට මිනිස්සු සුගිත මුදිත සැපවත් කළා පාරවල් හදලා ගෙවල් හදලා ටොයිලට් හදලා මිනිස්සු වායාන වාහන කරත්ත දීලා නේද සතුටින් දියන්න පුළුවන් සතුට ජීවිතයක් ඇති කරන්න පුළුවන් දැන් අපේ හාමුදුරුවොත් ඉන්නවනේ එහෙම හිතලා ඔව් ආධාර දීලා වැව් හදලා පුළුවන් මිනිස්සු සතුටු කරන්න පුළුවන්ද කියලා හදනවා බෑ කොච්චර පාරවල් හදලා දුන්නත් ඈ දැන් මම මෙහේ ඉඳලා ඇඹිලි පිටියට යන පාරක් හදලා දුන්නොත් සියලුම දායකයන්ගේ සල්ලි එකතු කරලා මිනිස්සු ඕකේ යන්නේ ආනන්දට ගෙදර යන්න හදාගත්ත පාර මේක කියලා කියලා එහෙම කිය කිය තමයි යන්නේ <laughs> ඉතින් ඒ වගේ තමයි ඉතින් ඒ නිසා කිසිම කෙනෙක් සතුට කරන්න බෑ තෘප්තිමත් කරන්න බෑ හ්ම් එනිසා ධර්මයෙන් හැර වෙන සැනසීමක් නැත. ධර්මයෙන් හැර වෙන සෝපත්භාවයක් නැත. ඉතින් ගෙදර දොරේදී තමන් මේ දර්ශනයේ පැත්තට යොමු වෙන්න. ආනන්ද හාමුදුරන්ගේ බණීමේ කියලා එල්ලෙන්න එපා. දැන් මම ධර්මය අධ්‍යයනය කරද්දී මේ හවල් කෙනාගේම ධර්මය අහන්න ඕන කියලා එහෙම එල්ලෙන්නේ නැහැ. තමන්ට සම්පූර්ණ නිදහස තියෙනවා ත්‍රිපිටකය කියවන්න බහුවිධ දාර්ශනිකයන්ගේ පොත්පත් බලන්න පරිශීලනය කරන්න අධ්‍යයනය කරන්න කල්පනා කරන්න සම්පූර්ණයෙන්ම සත්‍ය ගරුකව. ඒ කියන්නේ සත්‍ය මුණ ගැහෙන්නේ කොතනද? එතෙන්දී යාගේ ආගම, ජාතිය, වර්ගය, කුලය, බලය, ભેදය, පොත ඒව බලන්නේ සත්‍ය නම් රයිට් සත්‍ය. හරිනම් හරි. එනිසා සත්‍ය පාගන තැනක නැතුව සත්‍යයට ගරු කරන තැනක තර්ක සංවාද විවාද ගවේෂණ පරේෂණ ඕන තරම් තියාගන්න. සත්‍යගරුක වෙන්න. යහපත් බුද්ධලේගේ තියෙන ලක්ෂණය තමයි සත්‍යගරුක භාවය. අපි තුලත් වුණා හිතුවක්කාරකම් තිබුණා තර්කවාද විවාද ප්‍රවේග තිබ්බා. හැබැයි සත්‍ය හමුවේදී සත්‍ය පාගන්න බෑ. එහෙම පාගන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම වුණොත් තමන්ගේ ආත්මයට ඒක හරි නෑ තමන්ගේ ආත්ම අභිමානයට එක හරි නෑ. සත්‍ය පාගා යන මිනිස්සෙක් එක්ක එතනින් එයාට කතා කරන්න කිසි කෙනෙක් කැමති වෙන්නේ සත්‍ය ගරුක වෙන්න ඕන. සත්‍ය පාගන්න එපා. ඇත්ත පාගන්න එපා. ඉතින් මේ මේ මේ ආධ්‍යාත්මික සුවය මේ දර්ශනය තේරුම් ගත්තයි කියලා ගොඩක් අය සමහර අය බය වෙනවා. දරුවන්ලෝ ධර්මයට යොමු කරන්න බයයි. දරුවෝ මේ සංවේගයෙන් විවාහ ජීවිත කඩා ගනීවි විවාහ ජීවිතේ අඩපණ වේවි මං කියන විශ්වාසයෙන් කියන එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ වඩා හොඳ ශරීර සෞඛ්‍ය මානසික සෞඛ්‍යය නිරෝගිමත් නිවැරදි ජීවිතයක් තමන්ට ගත කරන්න පුළුවන් හොඳ ලක්ෂණයක් ඇති වෙනවා එහෙම කිසිම දෙයක අඩපණ වීමක් ඇති වෙන්නේ අර ඉස්සර තියෙන ඉතින් පිළිකුල් භාවනා ඒවා මේ වගේ දේවල් කරාම නම් ටිකක් ට්‍රැක් කවුල් යන ගතියක් තියෙනවා. මොකද හැමදේම ඊට පස්සේ දැන් පිළිකුල් භාවනා කර කර ගියොත් එහෙම ඉතින් නෝන පෙන්නේ ඇට සැකිල්ලක් වගේ. ඈ කියලා. ඉතින් එතකොට ඉතින් නෝන ප්‍රතික්ෂේපය වෙනවා. නැත්තම් මහත් ඒවාට සැකිල්ලක් වගේ පේනවා. එතකොට වෙනම කාමරයක් හදාගෙන ඉන්න බලන ඕන ඕක නිසා ওই සම්ප්‍රදාය නිසා ගොඩාක් අය මහත්තුරු කැමති නැහැ නෝන භාවනාවට යනකොට. නේද? මහත්ය භාවනාවට යනකොට නෝන කැමති නැහැ. නෝන භාවනාවට යනකොට මහත්ය කැමති නැහැ. දරුවෝ භාවනාවට යනකොට දෙමව්පියෝ කැමති නැහැ. මොකද අර ඒ වැරදි භාවනාවල් ප්‍රගුණ කරනකොට නම් එහෙම වෙනවා. එහෙම වෙන්නේ නැත්තේ නෑ. එට කටු දෙහා බලන් ඉන්න ගියොත් ශරීරය පිළිකුල් කරන්න ගියොත් මේකේ බොකු බඩවැල් තියෙනවා කියලා ඒකේ පිළිකුල් සංඥාවක් ඔබව ගන්න ගියොත් ඇත්තටම සාමාන්‍ය බුද්ධියෙන් බලන්නකෝ අපි දන්නවා අපිට කබ හැමදාම ගලනවා කුණු කෙල ගලනවා මල පහ යනවා මුත්‍රා පිට වෙනවා කැහි සොටු මේකේ පිට වෙනවා කියලා මේකේ 아무තු පිළිකුල් සංඥාවකින් බලන්න යන්නේ ඇයි අපි අපි දන්නවානේ මේක සුභ සංඥාවක් වශයෙන් දකින්න ඕනත් නෑ අසුභ සංඥාවක් දකින්නත් ඕනේ විද්‍යාත්මකයි යථාර්ථවාදී ඇයි මේ පිළිකුලක් මවන්නේ මමත් ඒ කාලේ දහම නොදන්නා කාලේ හිතුවා පිළිකුල් කළාම අපිට නිවන් දකින්න පුළුවන් කියලා බලනකොට පිළිකුල් කළාම කිසිසේත්ම නිවන් දකින්න බෑ මොකද පිළිකුල් සංඥාව Tamange මනසේ පිරෙනවා මොකද මනස නිරෝධ වෙන්නේ නිදහස් වෙන්නේ තවත් සංකල්පයක තවත් මතවාදයක පැටලෙනවා ඉතින් එහෙම දේවල් කර කර හිටියොත් පින්නතුනේ සුගතියත් මග ඇරෙනවා පිළිකුල් සංඥාවෙන් හිටියොත් සුගතියත් මග ඇරෙනවා ඇයි ඉතින් පිළිකුල් සහගත තැනකම උපදින්න ඉඩ තියෙනවා ඇයි මිනී කටුම ඔළුවේ මවාගෙන මලොත් එහෙම මං විශ්වාස කරනවා මලකුණක පණුවෙක් වෙලා ඉපදෙයි කියලා. තේරුණා නේද? මලකුණක පණුවෙක් වෙලා උපදෙයි කියලා හිතනවා. ඒ නිසා ඒ ගැන හරිම පරිස්සම් වෙන්නට ඕන. මේ ධර්මය දී කරන්න පින්නතුනේ මනස ප්‍රබාස්වර කරන එක මනස ඉපදුණු ස්වභාවයේදී තිබුණු ප්‍රභාසර තත්ත්වයට ගෙන එන එක. සංසුන් කරනක වෙන මොකක්වත් නෙමේ. වෛරය, ක්‍රෝධය, iriසියාව, මානය ඒව නැති කරලා දාලා කරුණා, මෛත්‍රිය, දයාව, මෘදු බව, අනතිමානී භාවය ඇති කරලා සංසුන් මිනිසෙක් පුළුවන් තරම් නිර්මාණය කරගන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් ඒ සංසුන් බව තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මය තුල තමන් තියාගන්න. ලෝකෙත් එක්ක ඒ සංසුන්කමෙන් හැමතැනම ගනුදෙනු කරන්න බෑ. ලෝකෙට අනුගත වෙන විදියට මේ කටයුතු කරන්න. තේරුණා නේද? ලෝකෙට අනුගත වෙන විදියට කටයුතු කරන්න. හාමුදුරු වැඩියොත් දන් පැන්දක් අරගෙන යන එක බෙදන්න එක වෙනම දෙයක්. ගෙදරට තාප්පෙට උඩින් හොරෙක් පැන්නොත් එහෙම දන් ඇන්ද අරන් ගිහිල්ලා හරියන්නේ නැහැ. තුවක්කුව ගන්න එකයි තියෙන්නේ. <laughs> එන කරන්න දෙන්නේ. ඒ දෙන්නට ඒ ආකාරයට සලකන්න තේරුම් ගන්න. මොකද අරයා තුවක්කුවට මෙල්ල වෙන එක්කෙනෙක්ට <laughs> එයාව වෙන විදියක මෙල්ල කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරේ පුතේ වැඩි වෙන්න යන්න එපා කරුණාව දරටත් බඳින්න ගනි. ඔබ පොඩ්ඩක් පෙනේ පුප්පපන් කියලා නේද? සිල්ගත් නාගයාට ප්‍රකාශ කළා කියලා අපි අහලා තියෙනවා බුදුබණ පදවල. ඉතින් ඒ නිසා ඒවා චරිත ඒවා ඒ සමාජයට අවශ්‍ය කරන චරිත අපි බල්ලා හිතාගෙන ඉන්නෝ සමහර අය ගෙවල් වල වැඩ කරන ටැමිල් කොල්ලොන්ට හරිය මේ කරුණාව දයාව පාන ඌ කරුණාව දයාව පෑවොත් එහෙම ගෙස් ගස් ටිකක් තුගුලන් යනවා එයාට කතා කරන්න ඕන විදියට තමයි එයාට කතා කරන්න ඕන එයාට වැඩි සංග්‍රහ කරන්න ගියොත් ඉවරයි ඉතින් ඒක නිසා ඒක ඒ විදියයි ඒව හදන්න බෑ එනිසා මේක Tamanට පෞද්ගලිකව ආධ්‍යාත්මයක් තුළ ඇති කරගන්න බලන්න බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මය මහා ආශ්චර්යයක් මහා පුදුමයක්. ඉතින් අපි හැමෝම හොයමු මාත් හොයන ඔබත් හොයන්න. මාත් හොයන්න. මට චරිතයක් වෙන්න ඕනේ මට ශාස්ත්‍රවරයෙක් වගේ ගුරුවරයෙක් වගේ වෙන්න ඕනේ මම ගුරුවරයෙක් නෙමෙයි. ඔබත් ශිෂ්‍යයෙක් නොවන්න. ඔබ ශ්‍රාවකයෙක් නොවන්න. ඈ මටත් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ අපි කවුරුත් උත්සාහ කරන්න ඕනේ ඉන්න කෙනාව ගෙන් නිදහස් වෙන්න. කෙනෙක් වෙන්න බලන්න ඕනේ මං දේශකයෙක් කියලා කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ මට. ඔබටත් තියෙන්නේ එමය ඔබ මොකක් හරි කෙනෙක් වෙලා ඇති විදුහල්පති කෙනෙක් වෙලා ඇති නගරාධිපති කෙනෙක් වෙලා ඇති කමන්නේ ඔබ කෙනාගෙන් නිදහස් වෙන්න. තේරුණානේ? කෙනාගෙන් නිදහස් වෙන්න. එහෙ නැත්තම් එහෙම කෙනෙක් නැත්තම් මවෙප්පියෙක් කියන කෙනෙක් හරි වෙලා ඇතිනේ නේ. එහෙමත් නැත්තම් Taman නිකම්ම සුගතපාල හරි වෙලා ඇති. නේද? සෝමවතී හරි වෙලා ඇති Taman කෙනෙක් අන්න අන්නේ කෙනා. ඒ කෙනා කුමන හෝ වෘත්තියක් ස්වභාවයක් ලක්ෂණයක් අරගෙන ඇති. ඒක නිදහස් වෙන්න. ඇයි නිදහස් වෙන්න කියන්නේ? මානසික සහනය සුවපත්භාවය සංසුන්භාවය තියෙන කෙනාගේ නිදහස් වුණා විතරයි නැත්තම් කෙනා වෙනුවෙන්නේ කෙනෙක් වෙලාසයෙන් ඉන්නකොට නින්දා අපහස වෙනවනේ. හපෝයි ඔය ප්‍රශ්න විසඳන්න පුදුම කරදරයක් නේ. නින්දාවෙන් බේරෙන්න ප්‍රශංසාව රැකගන්න හරියට හරියට අපිට කාටත් මහන්සි වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා කෙනෙක් නොවුනහම හරියට අර අනතුරක් එනකොට ඉබ්බා මොකද කරන්නේ? ඔක්කොම ටික ඇතුළට ගන්නවා. ඒකත් උදාහරණයක් දක්වලා තියෙනවා බුදුහාඳුරෝ. ආනේ මේ මේ මේ මේ මේ සයෙන්දුරන් එළියට දාගෙන ඉන්න එපා. සදායතන. හ්ම්. එයාට තියෙනවා හයක් තියෙනවා. ඉබ්බටත් හයක් තියෙනවා. මොනවද හය? කකුල් හතරයි, ඔළුවයි, තව පිටිපස්සේ පොඩි නැට්ටකුත් තියෙනවා. <laughs> ඔය හය එළිය දාන් හිටියොත් ඕකෙන් ඇවිල්ලා නරියෙක් කරේ හිවලෙක් හරි අර කැලෑ බල්ලෝ හරි ඇවිල්ලා අල්ලනවා. උන් කරන්නේ ටක් ගාලා ඇතුළට ගන්නවා. ඒ වගේ මහණෙනි කරන්න කියලා උදාහරණ දක්වලා තියෙන බලන්න බුදුහාමුදුර මොන තරම් වටිනවද? ඒක දිහා බලාගෙන ඉඳලා ඒකෙන් ධර්මයේ තේරුම් ගත්ත එක මේ ඉන්ද්‍රියන් හය එළියට දාගෙන මේක සංචාරය එළියේ යවුවාම තමයි ඔය අල්ලගන්නේ. ඔබේ තන ඔබේ ඉන්න. එතකොට හරියි. කෙනෙක් පුජ්‍යලයක් වෙන්න ගියාපු ගමම්ම පින්නතුනේ අරව දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. අපිට ලෝකේ තියෙන නිന്ദා අපහාස ගැරහුම් කවදාවත් නැති කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. හොඳම දේ තමයි අපිට දැනෙන්නේ නැති වෙන විදියට අපි ජීවත් වෙන එක. අපිට අවුව නැති කරන්න බෑ. අපි අවුවෙන් ආරක්ෂා වෙන්න වහලක් ගහගත්තා. ඈ අපිට රස්නේ නැති කරන්න බෑ. අපි රස්නේ නැති වෙන්න සීතල ඇති වෙන්න මොනවා හරි වැඩ පිළිවෙලක් හදා ගන්නවා. අතේ අන්න ඒ වගේ වැඩ පිළිවෙලක් හදා ගන්න ඕන. අපේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් අපිට ලෝකේ හදන්න බෑ. අපි අකුලෝ ගන්න ඔක්කොම ටික සදා හිතන. කෙනෙක් පුජ්‍යලෙක් වුණාමනේ අල්ලගන්න කෙනෙක් පුජ්‍යලෙක් නෑ. ඒ හරි පහසු ධර්මයක්. හරියට කාරණේ තේරුම් ගත්තාම දැන් නැවක් පදවන එක වුණත් ගුවන් යානයක් පදවන එකක් ඒක හරිම පහසු ක්‍රියාවලියක් ඉගෙන ගත්තාම පහසුයි ඉගෙන ගත්තේ නැත්නම් අපහසුයි එච්චරයි මේක තේරුම් ගත්තාම තාම පහසුයි බයිසිකල් පදින එක බයිසිකල් පදින්න දන්නේ නැති මෙතන අනිත් අයට හරිම අපහසුයි අතපය කඩා ගන්න ලොකු අමාරු ක්‍රියාවලියක් මහතර පදින්න පුළුවන් බයිසිකල් ආ බයිසිකල් පදින්න පුළුවන් කෙනාගෙන් අහලා බලන්න අමාරුද කියලා අනේ නේ කකුලක් තිබ්බ නැග ගියා සූන් ගාලා. පදින්න බැරි අය අරගෙන හෙට විතර පදින්නකෝ බලන්න අතපය කඩාගෙන එන විදිය බලන්න. ඒ බැලන්ස් එක ඇඟට ගන්න හරිම අමාරුයි. අර පොඩි කාලේ වැටිලා වැටිලා වැටිලා අපි පුරුදු වෙච්ච නිසා බයිසිකල් පදින්නකෝ බලන්න මටත් පුළුවන්. ඔය මම බයිසිකල් පදලා තියෙනනේ මොටෝ සයිකල් පදින්නත් පුළුවන්, ෆුට් බයිසිකල් පදින්නත් පුළුවන්. මේ ඒ ඒ වගේ ඉතින් තරුණයෙක් වෙනකන් ඒ දේවල් කරපු නිසා ඒ හැකියාවල් තියෙනවා. ඒ නිසා පුරුදු වුණොත් මේ ධර්මයේ ඊටාම සැහැල්ලුවේ මේක බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය. ස්වභාවයේ ධර්මය, විශ්වීය ධර්මය, මානව ධර්මය, මානව සත්වයාගේ ධර්මය මේකට ආගමක් ජාතියක් වර්ගයක් කුලයක් බලයක් ભેදයක් පුජ්‍යලයක් නැහැ. මේකට අයිතිකාරයක් නැහැ. අයිතිකාරයක් නැති විශ්වීය අයිතියක් තියෙන ගයක්. මේක තේරුම් ගත්තොත් ලැබෙන්නේ Tamanට ලාභය හැටියට ප්‍රයෝජනෙ හැටියට මානසික සුවතාවය විතරයි. මානසික සහනය. මානසික සහනය නැති කෙනෙක් ළඟ ධර්මයේ නැහැ. තේරුණා නේද? මානසික සහනය නැති කෙනෙක් ළඟ ධර්මයේ නැහැ. ඉතින් මේ දවස්වල යනවා විද්වත් මහත්මයේගේ මෛත්‍රී භාවනාව ඉගැන්වීමක් නේද? අන්තර්ජාලය එහෙම ඉගැන්වීමක් යනවා. මෛත්‍රී භාවනාව මොකද්ද කියන එක සැරෙන් කියලා දෙන එකක්. නේද? රූප වාහිනියම නිතර පෙනිච්ච කෙනෙක්ගේ වොයිස් කට්ටයක් යනවා බැලුවා. ඉතින් ඒ මිනිස්සයාට සීනි. මම දන්නවා පෞද්ගලිකව මම දන්නවා. සීනි අමාරුව හැදලා තියෙන. ඉතින් සීනි අමාරුව හැදිච්ච මිනිස්සෙක්ව මේ අපහසුතාවයට පත් කරනකොට එයා ගුරුවරයෙක් හැටියට ඉතින් ගෝලයන්ට බයිනෝ තොපි හරක්ද මෛත්‍රී භාවනා <laughs> කී බයිනවා ඉතින් ඒව බනිනවා ඉතින් ඒක තමයි සීනි තියෙන කෙනෙක්ගේ ලක්ෂණය දැන් මට වුණත් බඩි කිරි වුණාම තරහ යනවා ඒක ධර්මයේ තේරෙනවද නැද්ද ඒ කාලේ ඉඳලා එහෙමද දන්නේ ඒක බඩ පිච්චෙනකොට මට ඇති වෙන දෙයක් වානිත් කිසි දෙයක් එයා කරන්නේ නැහැ ඔක්කොම වැඩක් නැහැ එයාට අදාළ නැහැ රජතුමා හිටියත් අදාළ නැහැ මට. මං කියන්නේ ඒ දවස්වල ගහ ගන්න දැම්මොත් මං බඩිකින්නෙන් ඉන්න වෙලාවක මයික් ටයිසන් උත් පරාදයි කියලා. ඔව් ඒ තරම් ෆිට් එකක් එන්නේ ඇඟට. <laughs> ඔව් ගා ගන්න යනකොට බඩිකින්නෙන් යන්න ඕනේ මම. <laughs> ඒ ගෑස්ට්‍රයිටිස් තියෙන කෙනෙක්ගේ ස්වභාවය. ඈ ආයි නෝන සම්බෝලයි බතුයි කමුද පරිප්පුයි හොදි කමුද කිය ආයි නම්බෙන්න ගායි මුකින් හරි ඒක තියෙන දෙයක් අරන් කන්න කියලා කියයි නේද <laughs> ඒ නිසා ආයි නම්බෙන්නේ ඉතින් අර ඒ වගේ පුජ්‍යල චරිත තියෙන පුජ්‍යල ගුණාංග තියෙන ඉතින් ඒවයින් දිහා බලලා අපි මේ හීල් තලප කෑල්ල වගේ මිනිස්සු අපිට වැඩක් නැහැ එහෙම වැඩක් නැහැ එහෙම මතු පිටින් මේ මේ සංවරයන් නෙමෙයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ආධ්‍යාත්මික දර්ශනය ආධ්‍යාත්මික සෝපත්භාවය අපේ යටි හිතේ තියෙන පවිත්‍රතාවය කාටවත් නොපෙනෙන හිතේ පවිත්‍රතාවය තේරුණා නේද? එහෙම කරන්න. අපිට ආධාර දුන්නත් එකයි නැතත් එකයි. දායකත්වය දැක්කුවත් එකයි නැතත් එකයි. දෙන දෙයක් තියෙනවා නම් අතහැරලම දීපල්ලා. ආයි බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. ඒක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. අනග්ගහිත චිත්තෝ දානන්දේති. ආයි හාමුදුරු පාන්සුකුලටවත් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. තේරෙනා නේද? මාත් මිනිස්සු පාංශුකුලටවත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මාව බලාපොරොත්තු වෙන්නත් එපා. බලාපොරොත්තු වෙන්න නැතුව ජීවත් වෙන කාලේ සතුටෙන් ජීවත් වෙන්න. දෙන්න පුළුවන් දේ අතහැරලම දෙන්න. දෙන්න බැරි දේ දෙන්න එපා. තේරෙනා නේද? පස්සේ කියන්න එපා දාන්න මෙච්චර කාලයක් දාන්නේ දුන්නා, අච්චර දුන්නා, මෙච්චර දුන්නා කියලා කියන්න එපා. මොකද මන් දන්නෙත් නැහැ හම්බ වෙන ඒවා නැති වෙන ඒවා. මාත් මෙහි අරන් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන කෙනා මිසක් වෙන මොකක්වත් නැහැ. මේ ගත්තා මේ ලයිට් බිල් ගැව්වා මේ ගත්තා මේ තෙල් ගැහුවා මේ ගත්තා මේ දේවල් පරිහරණය කළා භෞතික දේත් එක්ක මට ආධ්‍යාත්මික සම්බන්ධයක් නැහැ භෞතික දේ වැඩ කරන්නේ භෞතික වස්තුන් එක්කම විතරයි ඒක මට අල්ලගන්න බෑනේ දැන් මේ කොන්ක්‍රීට් අනුගමනය කරන්නේ මං කියන දේ නෙමෙයි ඒකට ඒ වස්තුවට අදාළ නිර්ණය ඒක අවුරුදු 10යිද 25යිද කල් පැවැත්ම තියෙන මේ කම්බිය ඒ කොන්ක්‍රීට් එකේ දිරලා යනවා. මේ මහ පොළොව එහෙමයි. ඉතින් බොරුවට මේ මගේ කියලා මම මේ කිසි දෙයක් අල්ලගෙන නැහැ. භෞතික දෙයින් මම භෞතික දෙයම කරනවා එච්චරයි. ඔබලා කළ හැක්කෙත් එච්චරයි මට කළ හැක්කෙත් එච්චරයි. ඒක මට දුන්නා කියලා කවුරු කවුරුවත් හිතන්න එපා. මම ගත්තා කියලා හිතන්න එපා. භෞතික දෙයින් භෞතික දේවල්ම කෙරෙනවා ඇති. පොත් මුද්‍රණය වුණොත් එහෙම වෙයි ලයිට් බිල් ගෙවනවා නම් එහෙම වෙයි තව සංවර්ධන කටයුත්තක් කරනවා නම් එහෙම වෙයි පිනට දෙනවා නම් පිනට දෙයි ඒ එච්චරයි භෞතික දෙයින් භෞතික දේ සිද්ධ වෙන්නේ ඒක මාත් එක්ක සම්බන්ධතාවයක් නැහැ කිසිම බලාපොරොත්තුවකින් කිසි කෙනෙක් දෙන්න එපා මොකෝවත්ම මට දෙන්න එපා ඒක බුද්ධ ශාසනයේ ශාසනයේ ධර්මයේ පැවැත්ම සඳහා දෙන්න මට දෙන්න එපා මට ඕනේ නැහැ මට කිසි දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ. ඒ නිසා බලාපොරොත්තු නැතිව දන් දෙන්න හොඳට පුරුදු වෙන්න අනග්ගහිත චිත්තෝ දානං දේති කියලා. අන්න එහෙම දුන්නොත් Tamange හිතේ සතුට Tamanට රැඳෙනවා. ගහිත චිත්තයෙන් දුන්නොත් ලෝභකම නේද රැඳෙන්නේ? ණයට දුන්නා වෙනව නේද? ඈ පස්සේ මතක තියාගෙන කුල කියනව නේද? ඒ තියෙන. එහෙම නිසා ගහිත චිත්තයකින් දෙන්න එපා. ගහිත චිත්තයකින් දෙන්න එපා. අනක්ගහිත චිත්තෝදානන්දේති. ඒ විදිහට කටයුතු කරන්න. ගහිතව දෙන්න එපා කිසි දෙයක්. බලාපොරොත්තු ඇතුව දෙන්න එපා කිසි දෙයක්. විශේෂයෙන් මේ අපිට දෙන්න, මට දෙන්න එපා. වෙන අය නම් ඉතින් බලාපොරොත්තු වල දුන්නා බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට කරන්න කැප වෙලා ඉන්නෝනේ අපි නෑ. අපි කැප වෙලා නෑ. ලැබුණොත් පුළුවන් වුණොත්. බුදු කෙනෙකුට ධනට ආරාධනා කරත් බුදු කෙනෙක් මං හෙට එන්නම් කියලා කියන්නේ. කොහොමද දන්නවද පින්නතුම් බාර ගන්න බුදු කෙනෙක් ඒක? කොහොමද බාර ගන්නේ? නිහඬව සිටීමෙන්. ඉතින් සමහර අයට මේ මේ හිතා ගන්න බෑ බාරගත්තද නැද්ද කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ කියලා දෙනවා කවුරු හරි බුදුහාමුදුරු නිහඬව හිටියනම් ඒක බාරගත්ත ඉවසුවා කියන එක තමයි කියවෙන්නේ. උන්වහන්සේට පුළුවන් වුණොත් වඩි. ප්‍රතික්ෂේපයක් නැහැ කියන එක අදහස් වෙන්නේ. පුළුවන් වුණොත් ඉඩ ලැබුණොත් වඩි කියලා අදහසක් එනවා. දේ එහෙමයි ඒ බාර ගැනීම පවත් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මොකටද මේ මේ සක්විති රජකමක් දාලාපු මේ බුදුරජාණන් වහන්සේට දාන එක එල්ලෙන්නේ? ආයි වෙලාවට ආවේ නැහැ කියලා බැනුම් අහන්නේ. අරක දෙකටම පෑහෙනවා. නාවත් දොස් කියන්නත් බෑ. කරන්න දෙයක් ඒක තමයි පිළිගන්න ක්‍රමය. එහෙමයි. ඒ වගේම අපිත් ලෑස්ති වෙලා ඉන්න හොඳ නෑ. මේක මෙහෙම වුණොත් මෙහෙමයි ප්‍රතික්‍රියාවලිය. මේක දුන්නොත් මෙහෙමයි. නොදුන්නොත් මේවයි. දැන් අපි හිතමුකෝ හිඟන්නේක් හරි මම පරීක්ෂා කරලා බලන්න එහෙමයි. හිඟන්නට දුන්නොත් මෙන්න පින් වාක්‍යයක් කියනවා කියනවා ඉවරයි නෑ. හරි නොදුන්නොත් බැන බැන යනවා. ඉතින් නොදුන්නත් කරුණාවෙන් ඒක ඉවසාවදාරනවා නම් තමයි ඒ මනුස්සයා සත් මනුස්සයෙක් කියලා කියන්නේ. නොදුන්නොත් බනිනවා නම් දුන්නොත් විතරක් ප්‍රශංසා කරනවා නම් එයාට දෙන්න වටින්නේ නෑ මං කියන්නේ. දෙන්න එපා. දෙන්න එපා. ඒ නිසා මම ඉස්සල්ලාම බලන නුදුන්නොත් මේ මිනිස්සයා මොකද්ද කරන්න කියලා. නුදුන්නත් බොහොම කරුණාවෙන් යනවා නම් ආයෙ යන්න ගහලා ගියා කර දෙනවා. තේරුණා නේද? ඇයි ඉතින් මේ නුදුන්නොත් බැනුම් අහන මේ මේ මොනවා හරි කියයි මෙයා බණී කියලා බයට දෙන්න ඕනද දෙන්නේ එහෙම දෙන්නේ ඉතින් අපිත් එහෙමයි කල්පනා කරන්න ඕන දැන් මේ මේ සමාජයේ ස්වාමි භාර්යාවරු අතර වුණත් බලන්න තමන්ට කන්න ටික උයලා දෙනකන් අරව මේව කරලා දෙනකන් මහත්තයා ඔන්න ඉන්නෝ මහත්තයෙක් වශයෙන්. නිකන් හරි මොනවා හරි වැරද්දක් වෙච්ච ගමන් ඔන්න ඊට පස්සේ යකෙක්. උන් ආදරය කළා නෑ. උන් දයාව දක්වලා නෑ. උන් ප්‍රේමය කරලා නෑ. ඒ නිසා මිනිස්සුන්ගේ ඉහළ තලයක තියෙන්න ඕන මේ යක්කු වගේ ගනුදෙනුවක් හැටියට නෙමෙයි මේ සමාජයේ තියෙන්න ඕන. දරුවෝ හරි කියන දේ ඇහුවේ නැහැ කියලා ඉවරලා දරුවන්ගෙන් පව පලිගන්න වෙන්න හොඳ නැහැ. තේරුණා නේද? ඒක කරුණාවන්ත වෙන්න ඕනේ. මොනවා හරි වැරදක් කරත් එයා දරුවා. දැන් ආචාන් බ්‍රහ්මවංශ හාමුදුරන්ගේ තාත්තා කියපු ලස්සන වාක්‍යය තමයි මට මතක් වෙන්නේ. පුතේ උඹ මොනවා කළත් ඒ කියන්නේ හොඳ වුණත් නරක වුණත් කුඩු ගැව්වත් බූරුව ගැව්වත් කැසිනෝ ගැව්වත් නයිට් ක්ලබ් ගියත් පුතේ උඹ මොනවා කළත් ඔබට පැය 24ම මගේ ගෙදර විවෘතයි. මං හිතන්නේ ලෝකේ ඉන්න ශ්‍රේෂ්ඨතම පියා අචාන් බ්‍රහ්මවාස හාමුදුරුවගේ තාත්තා. ඒ නිසා උන්වහන්සේ උත්තරීතර හාමුදුරු කෙනෙක් වුණා. දැන් ලංකාවට ආයි ළඟ දෙනවා කියලා ආරංචියක් තියෙනවා. මේ උත්තරීතරම ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් වුණා. ඒ කියන්නේ නිදහස තුල මිනිස්සු දරුණු වෙනවට වඩා මිනිස්සු හොඳ වෙනවා. අප අවිහිර කරන තැන්වල මං හිතන්නේ මිනිස්සු හොඳ කරගන්න උත්සාහ කළාට ඒ දරුවම නරක වෙනවා. ඉතින් මේ ධර්මයෙන් යහපත් දරුවන් ගොඩනගා ගන්න, යහපත් ස්වාමි භාර්යාවරු තෝරගන්න ගොඩනගා ගන්න, හදා ගන්න, Tamanට හැදෙන්න කොච්චර දේවල් තියෙනවද මේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ? කරුණාව මුල් කරගෙන, දයාව මුල් කරගෙන මේ ලෝකේ තේරුම් ගන්න. යක්කු ආශ්‍රය කරලා වැඩක් නැහැ. රාක්ෂියෝ ආශ්‍රය කරලා වැඩක් නැහැ. දායකයෝ කියලා යක්කු ඉඳලා වැඩක් නැහැ. එහෙම වුණොත් එහෙම හැමෝම එකිනෙකා රවට්ටගෙන හැමෝම හැම යක්කු යක්කෙනීලා වගේ ඉඳගෙන හාමුදුරුවෝත් යක්කු වගේ ඉන්නෝ දායකයෝත් යක්කු වගේ ඉන්නෝ යක්ෂ ගෝත්‍රිකයෝ වගේ ගොඩ නැගෙනවා. හැමෝම වාසිය හැමෝම වැරදුණු තැන සටන හැමෝම වෛරය අවසාන එන්ඩකේ තියෙන්නේ වෛරය වෛරය ඉන්ඩකේ තියාගෙන ආදරය කරන්න එපා දයාව දක්වන්න එපා. එන්ඩ එහෙක කොයිබකවත් ලෝබදේශ මෝහ තියාගන්න එපා අලෝභ අද්වේශ අමෝහ තියාගන්න එන්ඩ එකේ. එන්ඩ එකේ තියාගන්න අලෝභ අද්වේශ අමෝහ. ලෝකේ වෙනස් වෙනවා ලෝකේ නැති වෙනවා. ටික කාලයයි ජීවත් වෙන්නේ. එහෙම කියලා දෙන්න ඕන මනසට. ඉක්මනින් ගොඩාක් දෙයක් තමයි අර මරණානුස්මතිය. ප්‍රශ්න විස දන්න හොඳම දෙයක් තමයි. අපි මේ මේ සදාකාලික ජීවත් වෙන්නේ ටික කාලයයි ජීවත් වෙන්නේ. ටික කාලයයි අපි පවතින්නේ කියන එක කියලා දෙන්න එච්චරයි. එතකොට ඒ හිත සංසුන් වෙනවා. නේ? වැඩක් නැහැ නේ ලෝකයක් අල්ලගෙන සටන් කරගෙන මරාගෙන පෙරලගෙන කොටාගෙන සදාකාලික ජීවත් වෙනවා වගේ වැඩක් නැහැ. වැඩක් නැහැ. ලැබෙන දේ ලැබෙනවා නොලැබෙන දේ නොලැබෙනවා කියලා සතුටෙන් ඉන්න. තේරෙනා නේද? ඉස්සර නොලබෙන දේ පිළිබඳව මට නිකන් පොඩි පසුතැවීම් වෙන වෙලාවල් තිබ්බා හිතේ ඒ දවස්වල. සමහරලාට මේහා පැත්තේ ඉන්න හාමුදුරන්ට පිරිකර දෙකක් විතර හම්බ වෙනවා මට එකයි හම්බ වෙන්නේ. ඌට දෙකක් හම්බුනේ මොකෝ මට එකයි හම්බෙන්නේ. මම මහාන වෙච්ච දවසෙත් මං හරිම වරි වුණා. මගේ අල්ලපු පැත්තේ මහාන වෙච්ච පොඩි හාමුදුරන්ට මිනිහට පිරිකර හම්බ වෙලා වටේට යාගේ ඥාතීන් දීලා එයා වෙහෙන්න පිරිකර තිබ්බා. මට පිරිකර දෙකයිද තුනයිද තිබ්බේ කවුරු හරි ගෙනල්ලා දීලා. මට ඉතින් ගෙදර ඥාති අරේ මේ වැඩිපුර ඇවිල්ලා හිටියේ නෑ. දෙකක් තුනක් තිබ්බා. මං ඉතින් අරුගේ පිරිකර ටික අදියා බලලා ලබා උපන් හැටි. අරු අරගෙන ගිහිල්ලා කාමරේ. එයා හිටියෙත් මගේ කාමරේමයි. අරවා කඩනවා, බලනවා, එක එක කෝප්ප, මේස, ලේන්සු අරවා මේව හම්බෙලා මිනිහා ඇඳ පල්ලේ දාගන්න ඔක්කොම මගේ අර තුනයි තිබුණේ තුන දාගෙන. <laughs> හරි වරි වෙලා හිටියා ඉතින්. කරන්න දෙයක් නැහැ ලබා උපන් ඇටි කියලා ඉවර වෙලා. තු මිනිහට හම්බෙච්ච ඒවයි මාත් කෑවයි ළඟට. තලකුලි ආරම්භය තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මේ ලැබීම් නොලැබීම් අතර හරිම වොරි වෙනවා. ඉතින් මම ඕක ගැන කල්පනා කරලා කරලා කරලා කරලා මේක හිත හදාගන්න ක්‍රමයක් හදාගන්නම ඕන කියලා ටිකක් තරුණ වුණාට පස්සේ හිත හදාගත්තා. නැත්තම් මේක හරි වොරි එකක් නේ. අරයට වැඩිපුර තියෙන මට අඩුයි. හරියට නෑ. ඊට පස්සේ මං මං වගේ වෙනවා. මං එයා වගේ වෙන්න යන්න ඕනේ මං මං වගේ. මට ලැබෙන ටිකක් වෙනව පැත්තක් ඇති. යාට ලැබෙන දේවල් වෙනව පැත්තක් ඇති. මං මං වගේ වෙනවා. මට ලැබෙන දේ කාටවත් වළක්වන්න බෑ. ඒක හම්බ වෙනවාමයි. ඕකට දන් දෙන්න එපා කිව්වත් දෙනවාමයි. නොලැබෙන දේ ලබා ගන්නත් බෑ. එච්චර මේ මං මගේ හිත හදාගන්න හදාගත්තු විදියක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක නියමයට ගැළපෙනවා. නොලැබෙන දේ කාටවත් විශ්යෙන් ලබා දෙන්නත් බෑ. ලැබෙන දේ කාටවත් වළක්වන්නත් බෑ. ඒක තමයි විශ්වයේ ස්වභාවය. මේ විශ්වයේ එක්තරා විදිහක ලියවිලා තියෙනවානේ. බුදුහාමුදුරුව බුදු වෙන බව කිව්වනේ නේ. ලියවීමක්. ඒ වගේම කේන්දර කොපි අරගෙන ගියාමත් කියනවනේ මෙයාට මේ මේ මේ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන් කියලා සමහරලාට අනුමාන වශයෙන්. ඒක හරිද වැරදිද දන්නේ නැහැ 100ට 100ක්. නමුත් යම්කිසි අනුමානයක් දක්වනවා ඒගොල්ලෝ. ඉතින් ජීවිතේ ගොඩක් දේවල් ලියවිලා තියෙනවා. ඒ වගේ ලැබෙන දේ වළක්වන්නත් බෑ නොලැබෙන දේ. ග්‍රහඵල එහෙම ඇති වුණාම මිනිසුන්ට නිකන් හැරුණත් නිකන් වැරදි වගේ. ග්‍රහය හොඳ වුණාම මේ හැමදේම හොඳ වෙනවා. එක එක ස්වභාවල් ඇති වෙනවා. ඉතින් මානසික පීඩා ඇති වෙනවා නේද? අනතුරු ඇති වෙනවා. ඉතින් ඒවලුත් සිද්ධ වෙනවා කියලා කියනවා. ඉතින් පව අනුව, පින අනුව, ග්‍රහය අනුව, ස්වභාව ධර්මයේ අනුව, සමාජයේ අනුව හැමදේම වෙවි යනවා. නමුත් අස්තීර ලෝකේ ස්ථීර නෑ ජීවේ. ඒක තමයි <laughs> ජීවිතේ තේරුම් ගන්න සතුටෙන් ඉන්න, සැහැල්ලුවෙන් ඉන්න ජීවිතේ ලස්සන කරගන්න සුබන අවසරක් වේවා කියලා හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා සම්මා සම්බුදු සරණයි සාදු සාදු සාදු අද දවසෙහි පින් ඇති ධර්මදේශනා දායකත්වයේ දක්වමින් කටයුතු කළේ චින්තා පෙරේරා පින්වත් මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ පින්වතුන් අරමුණු බවට පත්වන්නේ මාර්තු මාස 30 වන දින අපාතරෙන් සමුගත් තම ආදරණීය මෑණියන් වන කරුණාවතී නෝනිස් නෝනින් කරුණාවතී නෝනිස් පින්වත් මෑණියන් වහන්සේට පුණ්‍යානුමෝදනා කිරීමට එතුමිය ආදරණීය මෑණියන් කෙනෙක් හැටියට දරුමල්ලු හදලා රට රාජ්‍යවල පවතින උසස් තත්ත්වයකට ඔසවා තබලා සමාජ යුතුයකම් වගකීම් සියල්ල ඉෂ්ට සිද්ධ කරලා මේ ඇතකදී අප අතරින් ඒ සමුගත්තා ඒ කරුණාවතී නෝනිස් ආදරණීය මෑණියන් වහන්සේගේ සසර ගමන භව ගමන සූපත්වීම පිණිස මේ ධර්ම දේශනා කුසලය හේතු වාසනා වේවා එතුමිය දුගතියක සිටිනම් සැපතටපත් වේවා සැපතක සිටිනම් තවත් සැපයටපත් වේවා යහපත් උප්පත්ති භාවයන් ලබත්වා කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර ලබත්වා ප්‍රාර්ථනීය බෝධීන් සැනසීමට මේ පුණ්‍ය ධර්මියෝ පරිපූර්ණ කොට හේතුවාසනා වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු සාදු සාදු ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ජාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ජාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ජාතයෝ මීට වසර දෙකකට පෙර ආතු ආපාතරයෙන් සමුගත් ආදරණීය පියාණන් වන එමල් නෝනිස් ආදරණීය පියාණන් වහන්සේටද මේ පින් අනුමෝදන් වේවා එතුමන්ගේද බව ගමන සැපවත් වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම මේට සහසම්බන්ධ වන සෑම සිළු දෙනාගේම නම් මිය පරලෝ යන්නට යෙදුණු මව් දෙමව්පියෝ වංශ પરම්පරාගත ඥාතීන් වේද ඒ හැම දිනාටමත් සසරෙන් සැපයක් වීම පිණිස මේ ධර්ම කුසල හේතු වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඒ වගේම ගෞරවනීය ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේටත් ඒ වගේම ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමට සහභාගී වන සෑම සිළු දෙනාටමත් ධර්ම ශ්‍රවණය කරන හැම දෙනාටමත් ඒ සද්ධර්මයේ යහපත් අරමුණු ඉෂ්ට සිද්ධ කර ගන්නට අවබෝධාත්මක ගුණය දියුණු කර ගන්නට හැම දෙනාටම අවශ්‍ය කරන උතුම් නිරෝගී සම්පත්තියත් මානසික සම්පත්තියත් සැලසේවා තුනුරුවන්ගේ අනන්ත ගුණ ආශිර්වාදේ වේවා ඉෂ්ඨකාමී දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය වීමෙන් සියලු යහපත වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම චින්තා පෙරේරා පින්වත් මහත්මියටත් එම පවුලේ දුවා දරුවන් ඇතුළු හැම දිනාටමත් සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔය හැම දිනාටමත් සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉෂ්ඨකාමී දෙවියෝ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ආකාසට්ටා චබුම්මට්ටා දේවානාගා මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු සම්බුද්ධ ශාසනං චිරං රක්칸තු සද්ධම්ම දේශනං චිරං රක්칸තු තං සදාති ධර්ම ශ්‍රවණානි සංස බලයෙන් හැම දිනාටම උතුම් වූ නිවන් සම්පත්ම සැලසේවා සාදු සාදු සාදු